Надо ну, подумать, ну, сейчас спасибо, ну, интересно. Попробуем. Ну, все равно имеется. Да, да. Да я у некоторых спрашиваю. Имейте в виду, что допустим, говорит, возьми ты редактированное, да, это. по 10 И все. А, а, потом, а можешь перенести на компьютер Да. И хлеб. А видео, там, там много. Да там такие есть вещи, какие-то мелочь, вот хитрость чуть-чуть, и ее никак не сделаешь. Там один тоже занимается, который, ну, неплохо видит. Ну вот, э, как звук? Отпишите кто-нибудь в чате. Есть, есть ли звук? хорошо, что не разучился читать. Подожди, забыл. Ай, ё-моё. Звук есть, да? Тут... все. Людмила. Нормально, разборчиво. Прямой эфир. Ты смотришься, молодец. Красное, черное, все прекрасно. Белого ничего, белого, ты как врач, ага, у тебя белого хватает. Да, и да, ну там вообще курирует подозреваемый стрепом польский профсоюз, так что там не обманывают. Я знаю, с бобруйскому стрепом, с чем уехал, я там с людьми на реке вчера был на плену Это Порше выставка «Письма э, политзаключенных». Ну, был же анонс. В телеграм-канале же есть у нас анонс. Здравствуйте. Прямой эфир идет. Стрим. Вот это хорошо. Самое интересное, что у нас вот такие такие вещи появились э, в нашем офисе. Все стены, э, хоть я их еще не смотрел, потому что я устал, покуда добрался через весь город. Вот. Но интересно посмотреть. Но я тоже засниму на, свое, на свой телефон. Вот я собираю, ну как вам сказать, э, свое мое видео на э, Одноклассниках. Вот. И не пропускаю тут ничего. Всегда Вечерка был перед этим, перед этим его, батька был. Все это вот, вот интересно. И вот это вот то, что показывают, мне бы хотелось, чтобы и затронули даже э, к этому э, все э, годы до 91 -го года. Ну, вот, Тут есть, нет? Нет, с 96 по нашему... Нет, но я хотел бы, чтобы и сталинские а -а -а. тоже... За... Не, ну хотя бы знаешь э, основу какую-то, понимаешь? Правильно? Он... А, Тукс, просто кто-то позвонил, поэтому трансляция да, временно прервалась. Да, хотя Я перезапустил. да, у нас 1000, 1786 человек уже нашли. Игорь там э, это, стрель, Стрельченко. Вот. Э, так, у меня показывает, что 5 человек сейчас только смотрит, 6 зрителей только подтягиваются. то, что люди сохранили свои Сейчас ждем Олеся Беляцкого. А пока люди разговаривают, осматривают выставку. Напомню, что это выставка «Письма политзаключенных из 96 по наше время» я Машенька, почему не в общем Ну, ну, ну Делают как этому Машерову, да? Да не, сам он никогда. Чтоб сам ехать, и у него все пусто. Они только так. Да, так вот там-то и дело. Когда приезжали тут вот в 2001, кажется, был или перед губарами, или он так приезжал, наверное, по 13. По проспекту через каждый дом Как трансляция идет, нормально Между домами, а, а У меня показывает, что 5 минут эм, идет. Прямо против дома тоже, и между снова. И вот так по всей, в общем, проекту и с той стороны. Вся Ну, да, да, да. Я тебе новую резину купил, Есть. Не, туда, нефтебанк. А, туда, нефтебанк. А, где штрафовали? Сколько? сука. Бывает перелет. Я даже перелет. <laughs> Сегодня будет прямой эфир, сейчас идет, пока на камеру не стало. То долго потом монтировать, удобнее прямо в эфире. Скажите несколько слов по поводу выставки. А, Ну, я думаю, что больше скажу, калі ўжо прыедзе Алесь Беляцкі, мы будем яе прэзентоўваць. Гэта выстава, якая рабілася ў тым ліку і аршанцамі, сам макет рабіўся аршанцамі, сама ідэя выставы рабілася аршанцамі. Выстава распавядае пра палітычных вязняў 21 стагоддзя. На жаль, у Беларусі ёсць яшчэ і ў 21 стагоддзі палітвязні. Прадстаўлены розныя людзі, яна называецца лісты палітвязняў, таму тут можна пабачыць і менавіта перапіскі, як людзі атрымлівалі лісты, як людзі самі пісалі. Э, Стэнд, які прысвечаны Алесю Беляцкаму, тут нават ёсць э, спіс таго, што перадачу яму перадавалі. Вот. э, В прынцыпе, пра яе можна гаварыць шмат, але я думаю, што калі прыедуць ужо самі непасрэдныя удзельнікі стварэння гэтай выставы, то яны распавядуць болей. Пакуль што ну, вот, магу запрашаць усіх, запрасіць усіх аршанцаў наведаць гэтую выставу, і яна будзе прынамсі на працягу наступнага тыдня яна будзе адкрыта у сераду і суботу у 11 гадзін можна будзе прыйсці і паглядзець гэтую выставу непасрэдна саму. А, да, а адрес... э, А, Адрес вуліца Камсамольская, дом 16, кватэра 4. ну да, 20 рублей. Ну вот, да, как вы слышали объявление по поводу выставки, обязательно заходите. Я уже здесь смотрю много интересной информации, то есть эти самые листы, что писали сами политзаключенные, что им писали. То есть обязательно посетите выставку. Если вы находитесь в Орше или где-то поблизости, либо проездом, либо если, может быть, вы особо интересуетесь темой политических репрессий в Беларуси, то есть, может, пишете какой-то доклад, то обязательно Ивановна, зайдите. Тут есть на что посмотреть. Сейчас мы ждем Олеся Беляцкого. Не отключайтесь. А, да, еще. Кто смотрит, расшарьте видео. А, получилась немножко небольшая, так сказать, а, неполадка. Я, то есть, рассчитывал, что можно, как и на компьютере обычно делаю, забить трансляцию заранее, и потом она начнется. Но тут в приложении YouTube надо было заново ввести название, описание. То есть, я так понимаю, оно по другой ссылке совсем доступно видео. Поэтому расшарьте в соцсетях, киньте там группу здравомыслящие, там белорусское поле экспериментов, э, куда-нибудь там еще народный репортер в остальные группы. То есть, чтобы народ видел, что у нас трансляция идет, если вам не трудно, потому что я вот не могу сейчас. Я сейчас держу трансляцию пока. Я за один день с двумя форумчанами. Ну, не а обсуждал. Они в меня там хамят, личное, и через мясорубку тебя, и через и за, и за Джина, и за дерево, и детей твоих пришли, ой, и со спутника, и знаем твой дом, что только, за 40 часов. В общем, с интернетом прямым связано. Ну, это в основном, да. Так, а, расскажи, про что пишут. А, ну, сейчас я выберу а, тук с какой-нибудь первое тут попавшееся письмо и почитаю. Вот здесь письмо, в частности это. Мы видим, написано а, «Вольга привітання». Ну, ось уже хутка будзе суд, а, тут плохо неразборчиво, а пакуль зноў этап на валадарку. На жаль, але ўжо вядома, што э, адназначна поеду на лагерь. Вы сп- сп- спадзя- спадзяюся, чулі э, ці вам Наста казала, што мне э, яшчэ адзін артыкул ш'юць. Э, тая ж тэма, э, што і у Силь- Сильвера. так, тут плохо видно. Где-то наш... год? ну, в общем, понятно. То есть человек рассказывает о своей истории, то есть, э, что его уже осудили, он сидит и ожидает приговора и уже как бы заранее знает, что поедет в лагерь. То есть, ну, таких сообщений здесь большое количество. То есть, это письма политзаключенных, э, что они писали, что они писали. То есть, тут поздравления я видел, новогодние поздравления, там, с какими-то праздниками. Это из личных архивов письма. Ну да, из личных архивов. Людей, которые были в заключении с 96 -го года по э, наше время. Ну там по 2016, я так понимаю, год. А, вот эти письма здесь есть. Они сфотографированы, то есть, если вы представляете, это большой, большие деревянные листы, на которые э, наклеены или тут как-то нанесен, нанесены да, фотография с листами. То есть, это не подвешенные какие-то письма, а это э, сделано такой фотопринт. Э, а, а а пока, ну как бы я так и ожидал, что возможно будет задержка, э, пока Олеся Беляцкого нет, мы его ждем. Когда он приедет, он конкретно расскажет, то есть вам будет тогда что послушать. Да, да, фотокопии, Тукс, правильно. А звук насколько разборчивый, нормально ли все? Я через разветвитель два микрофона подключил. То есть вперед направленный пушку для того, чтобы слышать слова э, людей, которые будут будут давать интервью, комментарии, и у меня петличка, то есть, как вы можете видеть, висит на... Да, здесь петличка, то есть я в нее говорю. И э, там на самой камере направленный микрофон. Хотелось бы знать, насколько четко звук, э, насколько сильный ли фон, шум там, э, насколько качественно слышно. И качество картинки, не рассыпается ли, хватает ли битрейта. А то до этого, когда были а, записи, часто жаловались, что э, проблемы с интернетом. Но я зашел нормально. Битрейт окей. Ты бы его пушку отключил, когда нет собеседника. А ну окей, да, я пока отключил. Э, дело в том, что просто обычная петличка, она же не направленная, она захватывает как раз шумы и фон. Вот сейчас здесь идут активные разговоры. Я вас не трогал. Вы меня Я э, э, обсуждаю. Она три месяца. Чего ж вы меня? Может, хотите что-нибудь сказать? Это прямой эфир. И когда вот так долго а, да, доходит, а я не, не уступаю. А все при страховке. А ты, ты, ты, ты, и снова. Если она тренинг, и выйди вот, очень-очень Тем более вы так долго одну тоже не можете понять. Да, люди отписывают в стриме, что нормально. С карти... Люди в стриме говорят, что нормально, картинка хорошая, не рассыпается, звук есть. А то просто у нас, я помню, те разы с интернетом тут какие-то были проблемы, но это может у вас конкретно здесь, ну вот. Нет, поэтому... у вас должно быть так нормально, нормально, я не знаю, я... Э, это может быть кто-то мешает, нет? вот я и спросил, что все ли нормально идет, говорят, все отлично. Наклеено? Да, наклеено, это наклейка, погоня обычная. Костя, добрый день. А, ну, вечер. Юрий Васильевич. Ну, ну молодец, там кое-что мне, нрав... мне нравится твое. Не, уже, уже Может, хотите что-нибудь сказать по поводу... Прямой эфир, Костя. Ну, что вы ожидаете от виставки? От цієї выставы я чекаю Э, как больше людей побачили э, вот это, и обовязково прочитали эти тексты и поняли, э, за что эти люди находились за кратами. Вот самое главное. Так, к сожалению. И как поняли, что эти люди э, все ровно застались э, как бы, людьми и при своїх е, якби, поглядах е, не змінили погляди на життя і на все опошнє. Да, на жаль, сегодня за кратами у нас находятся не те, кто повинен там находиться. такие ну, есть, там еще ну, не Так, ось я бачу справу Юрія Рубцова от 26 красовика 2014 года. Ось тут написано Юрий Рубцов 26 красовика 2014 года на акции «Чернобыльский шлях» так. Все, при, пришел, пришел, пришел. Олесь Беляцкий. Здравствуйте. Так, ну вот, мы видим, приехал Олесь Беляцкий, сейчас начнется интересная самая часть программы. Дело пока отлу... про дело почитаю потом, когда будет перерыв. Ну или давайте вот сейчас пока. Э, Чернобыльский шлях так был у у Майсы з надписью «Лукашенко, уходи». Після затримання з Юрія Рубцова зняли майку. А Коліном по пояс провели до судді Кирила Полулеха. Кто помоложе, может туда он на вторую лапу сесть аккуратно. Да, аккуратно. Всем хватит. Места всех. Вот, что, что надо? А, Евсен Вятка, что за выставка? Выставка, это уже анонсировали ее, это выставка «Листы политвязни» с 96 до, до наших дел. Олесь Бедяцкий приехал. Сейчас начнется основная часть программы. Thank you. Я понял, понял. Я так и догадался. маленький. А? Не, ну в выйти <coughs> Это просто я звонила можно было бы отклеить ну, систему. Ну, ну, я что там, я понимаю. Нет, поэтому я куплю цветы за свои самые А дальше кто-то несет, что никого не насилует. Ну, все понятно. ну а так люди пускай сами. Ну що, господарство, будемо починати. Чекаємо Олеся Вікторовича. Ну, я покажу наступне такое. От тут е, отрималася така ситуація. Е, Господар Олесь, е, який сьогодні гость е, відкриття такої вистави, така зорка цієї вистави. Е, <laughs> І он лезь купил квиток на горші, потім електричка, е, ну не електричка, штатлер гэта спазнился, потім вони потрапили у е, нас на, этом, на переїзді чыгуначным, ну і увогуле зараз по городу ехать тяжко, тому так со спазненнем крышечку, але будем пачынаць. Е, Сёння да Оршы нарэшце даехала выстава лісты палітвязняў. Ем, Гэта выстава, хаця і стваралася ў тым ліку аршанцамі, да, скажем, вот Віктор Трэцякоў, э, які, які вядомы нам як рэжысёр-дакументаліст, ён э, рабіў э, макет гэтай выставы, так? Эм, то есть э, показ... і ён тут таксама паказаны як творца, але это ўжо з іншага боку. Э, рэдактарам гэтай выставы была Паліна Степаненко, правильно я назваў рэдактарам? Вот. І м, хаця рабілі людзі, які маюць дачыненне да Оршы, э, выстава праехала ўжо шмат гарадоў, а ў наш горад заехала вот толькі сёння. М, э, Наколькі э, я ведаю, яна будзе тут прынамсі тыдзень, э, может и крышечку больше, как нам тут там удастся с господарами домовиться. На протягу тыдня можно будет прийти, я еще раз оглядеть, э, запросить сябров, э, знакомых э, родичев, как я и оглядеть. Нагадаю, что тут в середу и субботу об 11 године отшиняется офис и, ну, помешкание в этом і тут можна будзе наведаць гэтую выставу дадаткова ну а зараз перадам напэўна слова людям которые непасрэдна стваралі гэтую выставу у прыватнасці вот паліне сцепаненкі которая про яе больше расскажет Э, Гэта такая выстава, якая фактычна паядноўвае э, гісторыю сучаснасці. Она пачынаецца з 96 -го года э, з э, першай справы палітычнай са справы славаміра адамовіча які быў асуджаны за верш это быў першым палітвязнему у найноўшай гісторыі беларусі э, з таго часу ўжо прайшло 22 э, гады і за гэты час у беларусі было больш за 200 палітвязняў гэта людзі якія траплялі за краты не за злачынствы то не за нейкія ўчынкі кепскія а за свае перакананні это вельмі вельмі шмат людзей Э, прайшло 22 гады зараз у нас 2018 год Э, увесь гэты час пакуль людзі траплялі за краты былі людзі на волі якія іх падтрымлівалі і пісалі лісты палітвязняў лісты палітвязням а палітвязні адказвалі э, сваім сябрам на волі і і вы ведаеце пра гэта канешне але і шмат хто з вас пісаў лісты палітвязням і справа ў тым што пра гэта таксама мала кажуць чалавек выйшаў і здаецца ўсё ў парадку але вот гэтая пад перапіска якая трывала больш за 22 гады такая небачная свету это вялікая вялікая праява салідарнасці то вельмі часта кажуць што ў беларускім грамадстве не хапае салідарнасцяў што народ у нас абыякавы але якраз праз гэтыя лісты якія пісаліся шмат гадоў мы можам убачыць што падтрымка людзей э, якія трапляюць за краты за свае погляды заўсёды ёсць на волі і людзі фактычна рызыкуюць таксама і сваім становішчам калі пішуць гэтыя лісты таму што э, лісты пераглядаюцца з- над людзьмі таксама ёсць пэўны нагляд які вядуць перапіску Э, калі б э, калі мы пачалі збіраць лісты палітвязняў мы сабралі за паўгады э, паўтары тысячи гэтых лістоў пачынаючы з 96 -го года а было вельмі цікава яшчэ сабраць сапраўды лісты 90-х гадоў якія ўжо не такія новыя мы забралі сабралі паўтары тысячи гэтых лістоў і м, падчас падрыхтоўкі выставы мы бралі конечно калі б быў музей рэпрэсій мы б маглі паказаць больш лістоў но мы взяли найбольш такія справы тыповыя яркія пачынаючы з 96 -го года это і славамир адамович і гарачая весна 96 -го года это і акцыя маладога фронта ў стоўцах горад наш справа шыдлоўскага лапковича перформанс пушкіна вядомы 2000 года дарэчы калі будете глядзець выставу я на гэтым стэндзе дзе э, перформанс пушкіна звярніце увагу на яго больш пільна таму што тут ёсць яшчэ здымкі звязаныя з менавіта зоршай і на ніжніх на ніжніх здымках вы можете убачыць яшчэ аднаго палітвязня які звязаны з зоршай Э, вельмі цікавая асоба гэта м, здымак зроблены на крапівенскім полі здымак рэдкі і тут можна пабачыць Николая Разумова, таксама Андрея Мельникова. А Вот. І чым яшчэ важнае, на мой погляд, тое, што мы пачалі рабіць. Э, 24 гады гісторыю пішуць без нас. Э, Падзеі, якія адбываюцца ў такім грамадзянскім сектары, яны не адлюстроўваюцца. Мы можам застацца фактычна без гісторыі, хаця б гісторыю фармуюць падзеі, але не кожная падзея становіцца гістарычным фактам сучасным падручніку. І вельмі важна фіксаваць тое, што ёсць. Інакш атрымаецца так, што дзяржава атрымае манаполію на гістарычную нацыянальную памяць і аднавіць яе будзе вельмі цяжка. Э, Сёння э, у гасцях у нас Алесь Викторович Беляцкі, праваабаронца, літаратар, былы палітвязень, як цяпер прынята казаць. І Алесь Викторович падчас э, таго, як быў за кратамі, першае, што Это уникальная такая практика была. Олесь Викторович отказал на кожный лист, який йому був досланий. І ми знаходимося там. <laughs> Е, До речі, так само от на гэтым стенді, який тичиться Олеся Вітаю всіх, хто Біляцького, і за Зараз. Сашем Булавком Не одразу могу сейчас знаходиться. говорити. Можна бачити листи, які Щоб не перебивати. писалися у Воршу або приходили у Воршу. А Олесь Викторович написал четыре книги. правильно я сказала? Нет, это не так. А, освіченої Білорусщини, холодне серебро життя, э, пасля про... Так, холодное крыло родимы, освеченные Белорусщины, и сребро життя, и книгу про Акулина. Да, да. Четыре книги. Да, ну еще и дзённик. Яшчэ і дзённік. Значит, пять книг, пять Ну, книг. там першие две. І ну, адказаў на там ўсе частково. все листы, якія даслалі людзі. Ну, Таму как бы, Лесь Викторович зараз вам раскажа, як отсюда это, на пульт. як это удалося, як это атрымалася і як з гэтым жыць далей. Я перадаю слово Олесю Викторовичу, які та- дарэчы таксама скажу сувязь Олеся Викторовича з Оршай. У 87 годзе Олесь Викторович прымаў удзел у раскопках Пуцеенскай царквы падземнай і менавіта вот гэтай ну, ударам гэтай рыдлёўкі ён адкрыў адну з э, таямніц аршанскіх. Вот, ён быў у археалагічнай экспедыцыі, таксама мае дачыненне да аршанскай культурнай спадчыны. Остатков, да. Э, Да, і вы таксама можете про это распытаць, калі захочаце. Все, Алис Викторович раскажа. Ну, сапраўды я дозваецца з корабля на баль, тому что тут распавялі, што троху цяжка было сёння дабрацца, пятніца да Орша, а мы штосьці не улічылі гэта. Я толькі 10 гадзін вечара учора вярнуўся з Грознага з Чечні. І сёння выспаўшыся пайшоў па квіткі. Ну аказалася, што квіткоў няма. Мне удалося мне купіць той квіток, які здалі на электрычку. Ну і дзякуй Богу такім чынам я до вас дабраўся. Вось, а Воршу ездзіў в в Грозны ездзіў не просто так, не на экскурсію, там у нас была праваабарончая місія міжнародная, там зараз судзяць э, нашага калегу, чеченская праваабаронца ёсць такі Аюб Цуцеў, ён іх самы вядомы і адзіны. Вось, у іх быў офіс вось мемарыяльны мемарыяла, это маскоўская арганізацыя, ну, якая мае аддзяленне па ўсёй Расіі, фактычна цэнтр у Маскве. І вось гэты офіс працаваў таксама ў Грозным і в мінулым годзе у іх былі праблемы, там і іх пераследавалі, былі пагрозы і на пачатку гэтага года э, яго арыштавалі э, Аюба гэтага значыць знаёмага майго калегу прыяцеля мы бачыліся літаральна ў снежні мінулага года праз месяц значит прыйшла навіна што яго арыштавалі прычым абвінавацілі тым што ён перавозіў наркотыкі знайшлі 200 грамм марихуаны пакетиков под, под ковриком, так сказать, машины. При выезде з вёски, он живе, это местечко такое Курчалой, ну их там вёски вялізные, фактично город. Вот. И уезжающий с Курчалой, как раз в Грозный он ехал, это в их вялізные же выход- выходные у россиян, там, начиная с первого и кончают там с 10 И вот у перший, ці перад першы працоўны дзень 8 он выезжаў у Грозны, его спынілі Вось і знайшлі гэтыя наркотыкі ён быў адзін у машыне ехаў у вёску забіраць яшчэ свайго калегу по дарозе вось он мог мусіў ехаць ну і завезлі я уже расскажу эту историю потому что история она такая даволі цікавая свежая мы там сидели на суде мы были на суде на ягоным зараз там два дні фактычна у панядзелак і аўторак быў суд над ім в шалі значит мястэчку то другим побач там быў курчало і суда няма шалі ёсць значит, ну в шалі значит вы судзілі вот і ехали на ну милиция его спынила там причем особая служба там не просто милиция не дпс а там вот такая служба хутка рэагавання ёсць значит яны его спынілі завезли в райотдел милиции ну і кажу что все признавайся значит наркотики ну пачалі ціснуць на яго что ему ён уже такі дядзька пожылы 60 ему 62 гады Вось, э, вось, не малады признавайся будут будуць праблемы там у дзяцей будуць праблемы ў жонкі давай признавайся все значит, у тебя наркотики знайшлі И он кажет, так вы же их выняли с порушением процессуальных нормаў. Вось вы не было там ни сведок, ничего вы не выкликали. Сами менты вытянули, привезли сюды. Но это начальник каже, а, значит, с порушением нормы, хорошо. Зараз все будет поправилось. Значит, его садят на машину, везут назад. Ось, тільки там його зустрікають уже не, это, не служба хуткого реагування, вони його довезли, здають звичайним ППСникам. Ось. І все повторяється. Комедія повторяється, їм знову значить, знаходять наркотики вже ППСники. Ось оформляється як треба. Ну і з того часу, значить, ця справа крутиться. Ось ми е, попали на такі цікаві дні. Там два дні на тиждень відбувається гэтый суд. І, в принципі, в Чечні зараз така сурова диктатура. Там, коли от приїжджаєш оттуль, починаєш цінити те, що маєш тут. Тому що реально вот так собраться там не- немагчыма, ну, это небяспечна просто, тому що люди заполоханы страшно, люди просто зникаюць, людей забіваюць в міліції на смерть. Ну, моладзь там других, які трапляються по нейкіх інших э, правоабарончых организаций фактично нема. Был вось гэты офіс 6 чалавек, дзе сам Аюб ён браў все на себя. Все самыя цяжкія справы вёў ён. І апошняя кропля, якая прывяла до гэтага суда, была тое, што ў мінулым годзе і взяли і провели операцию, зачистили операцию супрать э, гомосексуалистов и расстреляли 23 человека. Ну, взяли просто бах и все, они зникли, те люди. Вот, но кто-то поспел утягчи, значит, ну, таким чином они показали, что Чечня там чистую зачистку сделали, такой чистый край. Ну и колены начали собирать эти известки, вот люди семьи говорили, причем некоторые семьи боялись про это говорить, так само, потому что они были заполоханы. Ось, то фактично э, старшыня парламента чеченска сказал, что ёсць всякие центры, якія нам перашкаджаюць будаваць новую Чечню і трэба іх, як ён сказал, там ледь не отправить до Аллаха. А он и герой России, чеченец. Заслужил эту зорку там змаганий со своими там этими партизанами и всякими розными отрядами. І пэўна што таму што багата хто в іхніх ва- цяперашніх э, гэтых структурах сілавых яны воевалі там першую вайну другую потым у них амністыя была хтось значит прис- приспособился там ну зараз яны все пры зброі там зброі столь немерена просто праз кожныя 50 метров сустракаешь человека с автоматом ці с пистолетом ідуць вот так показать это статус как бы бачно значит у тебя пистолет висит на животе вот і адпаведна былі мы на этом суде вось і э, нават э, публіка якая прыходзіць туды это толькі родныя сёстры там браты і плюс аднасельчане пенсіянеры якім уже губляць няма чаго там такія гадоў па 70 такія прыходзілі за яго гаварылі там выступалі но в прынцыпе так як все это ідзе па сцэнарыю но відавочна што скончыцца мабыць все ж таки асуджэннем но справа гэтага Аюба Ціцева она стала с- міжнародна вядома ему зараз далі прэмію э, парламента Совета Европы вось это а першую прэмію далі мне калі я сидзеў у 13 годзе мы там з ім з- звязку з гэтым аказаліся так як бы побач там в адной зале але ён за кратамі я тут на свабодзе быў і м, в принципе, ситуация даволі такая сумная, но адзінае спадзяванне, што міжнародная супольнасць можа неяк дапамагчы вырашыць сітуацыю, хаця думаю, што яго, канешне, пасадзяць на нейкі час, вось, но як яно там атрымаецца, будзе бачна далей. І м, ехалі мы туды м, у групе такой міжнароднай, ну, в сэнсе былі расіяне яшчэ з маскоўскага мемарыяла, там такая Светлана Ганушкіна, вядомая праваабаронца прыязджала таксама, ну, яшчэ там пару чалавек таксама. Вось, ну і мы з э, весны з праваабарончага цэнтра нас двое было, я, Сяржук Сыс. Я думаю, што ў панядзелак зробім нейкі рэпартаж вось па этой нашай паездцы. Но просто э, яшчэ раз вот это все падкрэслівае, што ў аўтарытарных режимах, тоталітарных режимах займацца праваабаронай это небяспечна. Это тое самае, як і незалежнасць журналістыка, вось чаму там чуть не забили в свой час Наталью Стемирову 10 годов тому. Она была журналисткой, она была правооборонцей такой женщиной вельми пассіянарнай ось і не паддавалася на показывала что она не боится но это скончилось сумно значит ее просто забили завезли в Ингушетию там недалеко километров Ростов выкинули на обочину и съехали и до сих пор уже 10 годов прошло не знайшли того кто загинув Тому, конечно, и вот мы пытались там у мясцовых і у мемарыяльцаў якія прыехалі з Москвы но што будзе далей яны кажуць ну что все значит Аюб сказал арганізацыю спыняем потому что это небяспечна для ўсіх хто працаваў ёй для іншых там якія засталіся на свабодзе і фактычна няма ніводнай праваабарончай арганізацыі на полтора мільёна чалавек вот такая сітуацыя на сённяшні дзень чучні і э, лепшага там не будзе Вось таму тое што ў нас ёсць нейкія асяродкі ёсць праваабарончыя арганізацыі ёсць нейкае грамадскае жыццё і людзі нават часам выходзяць каб штосьці патрабаваць як это было год таму это канешне то што нас моцна адрознівае ад э, вот таких э, Э, рэгіёнаў небяс ну вельмі сітуацыя яшчэ горшая вось і э, мне здаецца что это дае ўсё ж такі магчымасць нам ну неяк працягваць нашу працу хайна абмяжоўваецца хай нас таксама расследуюць і розныя сітуацыі бывают такія там са мной напрыклад але тым не менш гэта не прывяло до того как весна спыніла сваю працу 11 годзе 12 не пасадзілі там 14 выпусцілі под націскам і наша арганізацыя пра- працягвае працаваць і мы там новыя нейкія праекты спрабуем развіваць якія направленыя на асвету на адукацыю праваабарончую на выданне кніжак праваабарончых на э, правядзенне лекцыяў на эм, робім іншую прадукцыю там працуем актыўна на сайтах это і віцебская веснава сайт ёсць які там пакрывае ваш рэгіён это і мінскі сайт наш сприн 96 і працуем актыўна на міжнародных супо пляцоўках ось э, гэта і в абсе ось варшава вена такія цэнтры дзе адбываюцца іх непаседжанні нас запрашаюць па розных пытаннях звязаных з правамі чалавека па э, савеце Европе ў радзе Европы ў страсбургу звычайна праходзяць там нейкія сустрэчы дзе таксама нас кожны год запрашаюць ну мы удзельнічаем у дыалогу Еўросаюз э, Беларусь вось в якасці э, не удзельніка але ў якасці экспертаў і брюссельскія чыноўнікі кожны раз сустракаюцца з намі перад тым як сустракацца з уладамі но эта сустрэча адбываецца на высокім узроўні я месяц таму быў на сусветным форуме праваабаронцаў у парыжы вось дзе сабраліся там праваабаронцы з сяго свету фактычна і в гэты ж час там пасля форуму адбыліся сустрэчы міністэрства замежных спра- спраў францыі дзе мы гаворым тое што мы хочам тое што мы думаем і э, даем нейкія свае даклады свае заявы расказваем што ў нас адбываецца беларусю звяртаемся з м, моцнай просьбай з тым каб еўрапейскія краіны аказвалі ціск на беларускія ўлады у не давалі ім магчымасць распускаць яшчэ больш рукі таму што э, вучымся не толькі мы мы вучымся у сябе там мы вучымся ў сваіх калег а улады вучацца ў такіх ж самых уладаў вось такого ж прыкладна ўзроўню які яны ось напрыклад Віктор лукашенко ездзіў это весной у чечню а месяц таму прыїжджала сюда команда чеченцаў якой якімі ён паказвае як трэніруецца наш спецназ які іх сродкі ёсць як яны значыць э, ось э, рыхтуюць байцоў скажем для розных сітуацый но гэты абмен у іх таксама адбываецца і гэта насцярожвае таму што э, кепскія практыкі вось такія яны таксама ўжываюцца калі ёсць патрэба і мы это не раз бачылі в мінулым годзе 25 сакавіка памятаеце это все мінску значит захопы якія былі 40 чалавек потрапіла под крымінальны пераслед ну дзякуй богу их повыпускалі все-таки вот это вот увага міжнароднай супольнасці наш голас ён чутны зараз і улады баяцца не хочуць даводзіць сітуацыю до того что до кризиса скажем до того что было ў 2011 годзе Вось. Ну а зараз эта справа Белда, она просто у нас на вачах разгортывается, калі великая кулька журналистов по формальных причинах абсолютно притягнута до э, криминальной такой, ну, неотказности, там они являются виноваченными зараз, больше из их. частку зараз от пачалі нейкім чынам там пераводзіць эту крымінальную адказнасць у адміністратыўную Вось, ну, спрабуюць іх э, таксама паказаць, што сядзіце ціха, таму што вы ўсе пад кантролем. Вось галоўная задача этой справы, бо яна справа такая больш, канешне, несур'ёзная, пашумець, так бы мовіць. Ну, але журналісты у нас людзі розныя. І Там багата такіх жанчын, дзяўчат, якія ніколі ну, не траплялі такія сітуацыі. Калі ты сам трапляеш, вот, індывідуальна, то зусім іншае, чым калі ты там пишешь про когосьці вось потому что писать можно про кого хочешь калі уже сам потрапіў вот тады уже это все становится по-другому Вон мы ведаем з Віктором як год тому <laughs> на 25 сакавіка <laughs> нас поклали вось тварамі ў паркет вось і лежали мы там як цюлені з руками за спиной Вось пока нас там фоткали перапісвалі Вось у іх хутка мяняецца вось ну і зараз у іх такая сітуацыя мы канешне салідарна з імі выказваем і дапамагаем ім адвакатамі калі патрэбна там канешне баш робіць беларуская асацыяцыя журналістаў большую працу але мы это каардынуем мы все что тычыцца дапамогі там юрыдычнай парадай нейкай ось это все мы стараемся оказывать там дапамагаем са штрафами канешне калі такія ёсць шукаем сродкі на тое каб их аплачваць ну ідзе такая вот у нас э, м, акупная небачная праца ну і яна яшчэ працягнецца зразумела што хаця часто на вот этой все справы яны як ты громыхание грома что хутка будет так сказать бура <laughs> а у нас бура это выборы вот у нас уже выборы наближаются и мы бачым что конечно все гэтыя м, э, справы высмактаныя з пальца як справа белты там яны звязаныя справа профсоюзу тое самае она так плавно перайшла з 17 -го года в гэты год Э, і тое што там фідэзніча і комліка зараз пазбавілі фактычна паўнамоцтваў там і прывязалі адной ногой да хаты а другой ногой да працы бо імя у іх такая значит абмежаванне свабоды што выязджаць нельга там а, выязджаць на на лецішча трэба пісаць нейкую заяву дазволіць не дазволіць а зараз не ведаю як- што яны будуць рабіць ці лецішчы у тебя есть гадзіна часу в дзень калі ты можешь там сходить у краму что-нибудь купить поесть себе все весь ещё астатні час ты под контролем и ночью можа прийти милиция тебе проверить на працу можа прийти милиция проверить так мы так жартуем что найбольш в этой ситуации выиграли жонки потому что докладно будут ведать за их не будет Федерий Федорович с вчерашнего дня работает советником в профсоюзе. Уже не збегуць уже они докладно ведаюць дзе хто ну такія сумныя нашы жарты но тым не менш жыццё працягваецца і сапраўды Паліна казала что калі я там быў зняволені я некалі уже прыязджалі мы за Ленай рассказывали про это что представлялі тут одну з кніжак зараз я прывёз яшчэ одну кніжку можна будзе потым автографы атрымаць э, пасля этой нашай значит, сустрэчы Вось. Ну а зараз там ёсць э, частка нейкіх фотаздымкаў з маёй калоніі з этой бабруйскай дзе я сидзеў вось і можна там паглядзець трошки будзе можа быць паслухаць як мы сваю выбудаем сустрэчу ці пытанні адказы можа нейкія пытанні яшчэ зараз на пачатку Давайте поглядеть, э, вы почните троху після Ну як я же это комментую я не то что там глядзець это я буду рассказывать А. <laughs> Не, ну можете вернуться зараз до вашей справы, тут э, ёсць некаторые. Значит, э, вот я расскажу трошки, значит, эту книжку я не привез, потому что она зусім свежая. Это дзённік, які я выдал, почекай, еще. Еще не включаешь, не треба. Я трошку расскажу. Блин, да, не грязно. Про свое это писательство ну, в турме, в колонии. Тут, калі круцішся вось паміж этими справамі і поездки там но я спадзяюся што пасля чечні я нейкае эсэ напишу тому что это сапраўды мяне моцна зачапіла гэта поездка і калі я ўбачыў там аюба это атрымалася як быццам бы я вярнуўся ў пя- ну там 7 гадоў назад Вот як в 11 год толькі наадварот тут я там стаяў з гэтымі кратамі а людзі вакол мяне там казалі алесь трымайся там всё такое». но тут адрозненне было яшчэ якое што тут можна было пагаварыць з імі неяк ну суд такі блин это Россия всё-таки вот адчуваеш нейкую розніцу у нас такі ну да там вот, вот мы стаялі з ім размаўлялі так это міліцыя стаіць побач прычым у іх судовыя прыставы это асобна службу наш няма у нас міліцыя робіць готовіць гэтыя моманты іх судовыя прыставы стаяць это чеченцы якія там адзін аднаго все ведаюць што тыя што сядзяць што тыя што стаяць там і канешне мы стаялі з ім размаўлялі нам ніхто не там не замінаў ніхто не адганяў там вот можна было стаяць спакойна гаварыць там з ім все і я это вот Ночью мне почали сниться сны. Так ладно, вот ночь, кожную ночь мне там снится сны, что я сам в зоне. Я там что-то выражаю, что-то... И некие проблемы. То начальник отряда, то некие там зэками, некая там, я кажу, движуха, куча справ. Прочинаешься, ну просто реально, как бы бы там побывал. Но ну, это связано с тем, что вспомины вот так бы обновились. Э, вот. И час уже прошел, 4 года, как я вышел, вот, ну, тем не меньше, гэты кавалак жыцця застаўся там і ён застаўся не толькі ў снах не толькі ва ўспамінах я стараўся там записывать то что бачу ну пісаў нейкія ўспаміны пра 80 -е, 90 -е гады калі мы там былі моладзю калі мы самі дапамагалі так бы мовіць у станаўленні першых у э, нефармальных арганізацый таршонская аршанская арганізацыя таксама дарэчы было у вас тут хлопцы таксама штось рабілі там разам з намі і... восьось зараз то ўсё яшчэ даскаць актыўнічае там ёсць тых часоў уже 30 гадоў прайшло Ну і э, вось это вспомины потом ну и вспомины записывал значит дзённік апошняя кніжка что бачу что бачу то и пишу ну это так само як бы такая форма натавання ситуации бо хутка ж забываешься нейкія факты асабліва цікавая ситуация там нейкія фразы калі что гаворыць ну и я рассовываю этой дзённікі значит паміж іншымі шыткамі э, бо папер было багата в этих кешарах як называется у торбах там звычайна ежа лежыць нейкія рэчы Вось, ну і паперы в асноўным пасуду ці там кніжкі напрыклад мне дасылалі багата кніжак у меня там лежала 10 штук 20 кніжак тут і цэлыя такі ж фактычна ну і врешті-решт там начальник отряду сказав, у мене їх було три така. Було два, бо всіх два, у тебе повинно бути два. Ну я написав туди ліст, пришліться мені там безразмірне. Мені прислали вот його. Я их загрузил, но ну, реально килограмм по 40 кожный. Потому что в одной там паперы книжки лежали, в другой, значит, ежи там, ну что передавали. Колено было это ежи. Были такие часы, что ничего не было, потому что я ж был злостным порушальником. Они не давали им возможности там передавать передачу. Ну, такие як бы псіхалагічнае ўздзеянне здавалася б э, псіхалагічна но реально оно даволі сумна калі ты прыходзіш як бы і у тебе толькі вот то что у тебя ёсць э, да столовой там гэта это значит штосьці можна есці штосьці нельга есці і, і ты як бы і не галодны тому что хлеба вот табе хлеба колькі хочешь ну бери хлеб там давай з, з чаем п'е вот это все хоть, <laughs> хоть тресни там всё. зараз голода нема тому что это не не то як сидели там 20 гадоў тому ну але асабліва не і, і все весь час кашы там хлеб хлеб кашы да? ну вот як бы вся твоя ежа і яны старались этой передачки значит неяк тормозить и в этих дзённіках я там вот описываю таксама что один раз и мне там давали порушение ну быў нейкі графік когда заўсёды тых палітычных яны там значит стараются трымаць в такім чорным целе Ось, а мы зараз ведаем что это просто схема когда тычыцца любых э, зняволеных каго яны записываюць в этот чорный спіс Ось, і такая ж самая ситуация зараз э, з гэтым э, хлопчыкам які там пабіўся з міліцыяй два гады таму якую пасадзілі сёлета знайшлі вось сядзіць зараз ну там таксама увесь час вешаюць гэтае парушэнне за там там пыл там яшчэ что-то там ты не зашпільны там ты не пагаліся Вось і кожны месяц яны давалі мне гэтае парушэнне але не было загада э, адправляць шиза но это таксама асобная гісторыя якая была звязана з тым что на э, ну яны готовились уже Вось, фактычна там давалі штуки штук 5 мне их дали ну всё, уже все готовься там это быў верасень 12 -го года мне как раз 50 годов значит юбилей в 12 годзе вот, приехал приехал сам значит да приехал нунцы вось такі гуджироці у нас был якраз у гэты дзень он приехал вось яны мне уже подписали все сходили до доктора взяли дозвол там я уже сабе спаковал такую значит папочку туалетную паперу зубную щетку пасту там и тапки то что можно туды, значит, нести ну приехал этот гуджироці яны так раз ну типа ладно не будем чапать хай ходит І так яно потім заставалося. Вони давали гэтыя папер- парушэнні за пакуль я сидзеў у бабруйску за два гады там і три месяцы я атрымаў 12 10 спагнанняў это фак- быў злосны парушальнік потому что три дастаткова каб цябе ўжо пачыналі там пашызаць цягаць з ПКТ і так далее а мне яны давалі і так типа апошні раз апошні раз там <laughs> начальник колонии я так стою думаю ну блин калі хочешь пасадзіць так ты ж не пасадзіш любой момент Уже не трэба ніякага апошняга разу уже стаю так спокойно что будет то и будет Ось. Ну, але забирали все передачки. Передачки, споткання, там з жонкою два годи не бачився, наприклад, тільки по телефоні розмовляв. Ось. е, Год, коли не було тих передач так само, і зняволеним забороняли мне щось давати. Нельга было давать там нічого, тому що коли хоч хто-то щось давав, одразу його відсилали в другий отряд, і вони просто боялися. И я сам не хотел, короче, подставлять, думаю, ну там за это помидоры человека подставишь, потом ему, а что такое перевести в інший отряд? Ты раз губляешь працу, там вся, губляется сяродзе твое, все твои, с кем там ты тусуешься, не застаются, ты в інший трапляешь отряд. Ну, багато таких моментов неприємних, коли чоловік сидит там довго. Ось, тому я это сам як бы не хотел. Ну и вот год сидишь як бы на этой каше с э, борщом с этим все <laughs> и нахлебивалось. Ну, але все равно там, коли же там эта передача была, ну, 25 килограмм можно, то, в принципе, там на полгода хапая, как бы тебе там было, например, что-то было. Потом это кончается, ну, несколько месяцев отрымливается уже положняк, там кажут, ну, але нек все равно это отрымливалось. Я вот Дзюнику пишу, что они давали мне, с не давали, нек забыли про эту передачу. И это была интрига. Ну, вот там якби не відбувається ніяких подій, бо кожен день подобний на такі самі. Ось 6 підйом, 10 отбой, там 3 проверки, там праца, все такое, там стирка, мойка, там все, ну, все однольковое. А тут такая интрига, значит, что будет с этой передачей? Значит, меня это з- там захопило, вось, и так тыдзень застаецца. По телефоне говорит так само, ведаю, начальник отряда стоит побач, они не давали мне говорить с жонкой сам насам. Я размаўляў, он ставил літаральна метр. Ну і, конечно, мне трэба было неяк сказаць ёй, каб ж не пра перадачу, таму што ўсё ж таки мне заставаўся такі ж э, спадзяванні, што яны забылі пра яе. случайно. <laughs> <laughs> Што яны забылі пра яе, а ў той жа час я таксама думаў, што яны маглі ведаць, ну чакалі, каб в апошні дзень даць папярэджанне і забраць. Ну такая асаблівая форма як бы садызма. Это Есцёвы, да. таксама можа быць абсалютна. І от як бы інтрыга была в тым, забылі ці все-таки будуць э, в апошні момант забіраць. Ну и жонце я там намеками кажу, там, типа, привозь. Она мне кажет, о, так там ж споткання, може бути, буде праз два тижні. Я кажу, ведаєш, може не бути, тому привозь. Ну, і, і то сказав, не привозь, а нек там іншими словами, каб начальник не зрозумів. <clears throat> Ну і потім надиходить цей день, іду я атрымліваць эту передачу і цяну эти две торбы уже задоволены як слон. Потому что уже коли ты взял, это твое. Уже никто тебе забрать не может. Тягну этих 25 килограмм ежи, причем там 5 кило кавы, 5 кило шоколада, ну то, что как бы на несколько месяцев наперед там уже самое такое. И значит, сало. Потреба. Нет, сало я не просил и не хотел. Да? Вот. И, ну, и стоит начальник отряда на взлет, дежурный, значит, по нескольких отрядах, и бачит такую картину, я иду, значит, с торбами. Он так что то как то меня называл, там, Олесь Викторович, он меня по батьку звал. Олесь Викторович, а что это у вас? А я говорю, передача. Как сразу равно показал, Десять, десять 10, разумеешь, отразу 10. Я таки задоволен. Передача. І я відчуваю, що внутрі матюгається там, твою мать, як це ви могли упустити, як він передачу отримав? Ну, стоїть, тримається так, так, а, ну ясно, ясно, все. І я такий задоволений в отряд. Поешь ты у меня. Ось на таких нюансах якби побудоване там все закозке життя. Ось, ну і ёсць е, в гэты час, калі я сидел, там так само были корреспонденты, пару разов заходили корреспонденты. Один раз это было э, БТ, не ведаю, які з, з іх каналаў. Вось яны здымалі калонію, ну як заўсёды там у іх такі коронны сюжет был, там значит зра- зрабілі хакейную пляцоўку значит, в Бабруйску. Ну и показывали, что як зеки, там яны Как в хорошо форме жить, зэки. бегают, да. В колонии, в колонии сидит э, амаль 2000 зеков, 10 человек хоккеистов з этих. И их уже показывают всякие там самые-самые там активисты такие, ну в хоккей там бегают, гуляют. Причем лед, э, пляцовка открытая, лед лежит два тыдни в году, да, но зато уже сюжет там такие, что все. Вот. И что-то починал и забыл. да. Ну и факт той, что э, бы- а, крэспандэнты былі да, да, да. былі крэспандэнты таксама з бабруйскай газеткі нейкай зрабіў серыю здымкаў яны ёсць в інтэрнэце іх можна было паглядзець я іх не взяў бо яны здымаліся якраз той час калі сидзеў я ну а калі была эта тэле яны там спрабавалі зняць мяне ну і падыходзіў там офіцер значит такі адказны там за сувязі з грамадскасці такі пя- менеджер ка- кажа что алис там вас вот яны хочуць падзняць я кажу не сорі я адмаўляюся не, не мачу тут цирк устраивать а вам так сказать не клоун Всё. ну и эту справу закрыл а яшчэ <laughs> адзін цікавы момант таксама з такімі нечаканымі візітамі я згадываю як бацюшка прыйшоў значит до нас в цех працоўны Ну, я працаваў у цеху упакоўшчыкам пакаваў швейныя вырабы тое што нашывалі іншыя зэкі бо там швейны цех і атряду якім я сидзеў ён такі швейны быў у нас газета была называлась швейшчык Значит, вот мы выдавали там на 9 травня на 8 листопада там значит швейщик 14 отряд значит там пишет галиматив такой чисто они там писали як в школах еще в 70-е годы Да, калі ну, памятаеце штосьці падобнае Пионерские весны. Ось, да, да, да. І, е, но сидела багато людей, які сидели ну, з великими термінами, бо в принципі шить треба некий час, годи, каб навчитися добре. Ну і хто вже посидів за машинкою 3-4-5 годин, вони там справді були високої кваліфікації, такі могли шити все, що хочеш. І дякуючи гэтаму самі жылі як выжывалі, тому що шили там стельки, вопратку, шапки, там все, что, значит, э, треба звычайным зэкам, ну, все это за цыгареты, конечно, там продавалось, это цыгареты, там валюта, все ценится на, на Винстон, две пачки, одна пачка, блок, два блоки, все, все только так. Там Ничего г- себе. грошей нема, только вот замес грошей, там такие обменные цыгареты замес грошей. Вот. І, і там з нашого отряда, де було там звичайно каля 100 чоловік, ну часом більше, часом менше. Коли амністія приходила, чоловік там 15 пускали, ну звичайно каля 100. Хутка потім знову набиралося. З їх чоловік 40 це забойці були, ось, люди, які сиділи за забойство. М, Пару-тройка человек были вовле такие, значит, ну там по два человека их было. Это, а коли двух забил, это значит там на мяжи, значит, могли расстрелять, но чомусь как бы не расстреляли, и пожитцова не дали. Ну, давали так само там 23, 24 такие сроки. <coughs> И приходит такий хлопец там з Мазыря, ну, як правило, это по п'янці. Редко коли інші бувають е, випадки, но бывали, конечно, і інші там, і некі садистські забойства були так само там. Ось. Ну, але так само по п'янці. Ось. І ну, таких, как где-то в бандах были, то их не было. У нас сидела часто, ну, там один человек сидел с пожарников с этой гомельской бандой. и он был видовочен там еще на третьих ролях, бо ему дали все-таки 8 годов, вот он досиживал как раз при мне там эти годы и пошел. Морозовская. Морозовская. Вот. А, э, ну, и вот такие, значит, контингент там, и швейный цех, значит, хотели меня за машинку посадить, но я там нейкім чынам ухіліўся ад гэтага бо паглядзеў што ат- рэальна там прывязаныя кандалами з этой машинкой ну а яны працуюць таму што калі чалавеку там сидзець 12-15 гадоў праца это ў пэўным сэнсе выратавання нейкага просто забываюцца вот, забываецца на тых 8 гадзін глядзіш дзень прайшоў і жыццё там ідзе жыццё там ідзе не дзеля того каб жыць а каб пражыць вот это таксама такі момант все лічаць гэтыя дні месяцы там гады а сколькі ты пражыў і ніхто як бы не думае што твоё жыццё ідзе што ты як бы што другого ж раза не будзе ну, ну галоўнае не хоча пераскочыць нейкі ты тэрмін Вось ну у пэўным сэнсе гэта адчуванне ёсць у цябе бо ты там сидзіш у ізаляцыі ты там атрезаны ад родных ад сваякоў но но я стараўся этот час ж таки выкарыстаць нягледзячы на працу там на то что кожны дзень по 8 гадзін апроч нядзелі значит ты працуеш там ну 7 гадзін працоўны час але пакуль зашлі пакуль выйшлі так оно і 8 атрымалася звычайна это так Вось я стараўся пісаць канешне пісаў там кожны дзень можа быць па старонцы тэкст але за тры гады набралася вось на столькі тых кніжак і дзённік это які я рабіў я звычайна рассоўваў нейкія справы паперы звязаныя са справай са сваёй таму што не хацелася каб яны капаліся у дзённіку ну і яшчэ есть такая спецыфіка вот мы выдаем некалькі кніжак зараз серыі турэмная літаратура я прывёз іх все апроч свайго дзённіка Вось, каб показать, что это такое. Вось, это книжки розных сядзельцаў беларускіх вось гэта апошняя Аліса Кіркевіча сем месяцаў беларускай турме Значыць, ён з тых дзекабрыстаў якое пасадзі якіх сажалі в 11 годзе тады каля 40 чалавек былі пасадзілі Вось і больше з іх выпусцілі якраз тады калі я патрапіў вось яшчэ адзін дзекабрыст Зміцер Дроздун сидел в Бобруйской колонии, поспел пару месяцев там посидеть перед э, тым, як его выпустили. И я уже приехал после того, як он там уже фактично был выпущен, потому что я з'явился в колонии в лютым э, 12 года, а их повыпускали в вересне 11 только их фактично мне забрали, бо я сидел на Володарце, 4 жнивня меня арестовали, ШИЗО СІЗА ў Менску на Валадарцы. А праз два тыдні выпусцілі першую групу, а потым яшчэ наступную групу, бо лады э, пачалі хвалявацца таго, што можа быць эканамічныя санкцыі пачнуцца, а это сапраўды раскручваўся механізм і э, ім пагражалі і мы таксама як бы падтрымлівалі эту вот э, сцэнар такіх падзей, таму што ніякія просьбы, ніякія там эм, угаворванні не прыводзілі ні да чога і больш за 40 чалавек атрымалі тады па 3 па 4 па 5 гадоў там вось яны реально значит Так разница есть. сидзелі вось і трэба было что-то рабіць і калі все дыпламатычныя м, сродкі былі вычерпаныя но заставаліся толькі санкцыі калі вы памятаеце тады ўвялі супраць чатырох чалавек санкцыі і супраць іх прадпрыемстваў вось на так званыя кашелькі лукашенко і гэта адразу дала эфект у жніўні выпусцілі амаль усіх засталося там менш за 10 чалавек а мяне ў жніўні толькі пасадзілі так гэтыя хлопцы якія сидзелі там чытаюць што выпускалі кажу ой так ты не распаковывай свае кішы тебе выпусцілі Ну, аказалася што на три гады нічого падобнага Таму што э, што датычна мяне ну это было датычна іншых галоўнае патрабаванне было ну скажем так э, для того каб ты выйшаў это напісаць э, просьбу аб памілаванні я гэтага не рабіў таму што па-першае адчуваў што я не вінаваты па-другае у пэўнай ступені там была такая барацьба ўлада і ты там як бы ніхто ну от не гледзячы на всю вялізную падтрымку там салідарнасць ну все равно ты там адзін як бы і вот як бы это быў твой выбор подписывай не подписывай подпишешь ну выйдешь там праз пару-тройку месяца не подпишешь ну будешь сидеть там невядома там до конца можа яшчэ да- дададуць табе год і там такая барацьба як бы адзін супраць вот этой сістэмы і э, у мяне асабіста э, ніколі не было там сумненняў што мне трэба штосьці пісаць што хутчэй магу выскачыць не я уже зразумеў што не я вот на той час калі памятаеце часы былі даволі цяжкія 11 12 год все такое прывіта было все былі э, літаральна там знішчаныя гэтымі пасадкамі і там в турме фактычна супрацьстаянне ну было там вельмі востра вот калі там сидела даволі багата людзей тут як бы весь вот это супрацьстаянне сістэмы з э, дэмакратычнай апозіцыі скажем так с не з нейкімі палітычнымі там лідарамі ці з грамадскімі лідарамі там актывістамі оно перайшло туды в турму і там ужо там трэ- там весь фронт шоу там як бы праваабарона моя адбывалася там таму я адчуваў што не як бы все ідзе по плану вось сам актыўнічаў сам мусіш далей як бы трымаць гэту э, вось э, мерку я спакойна як бы сидзел некалькі разоў там прасілі ну прасілі там прапаноўвалі напісаць просьба памілавання кожны раз казаў не не не апошні раз это было ўжо у студзені ці ў лютым 14 года пасля таго як алесь ліпа недавно памёршы задаў это пытанне лукашенко а що біляцкі сидзіць калі выплацілі значит штраф но лукашенко сказал типа а он сидит да, а там разберитесь да ну это конечно будет такі сігнал вельмі і я в дзённіку нават пишу даже советская беларусь друкавала я атрымліваю я пишу что ну может быть что-то будзе з гэтага в дзённіку пішу ну атрымалася что сапраўды механізм закруціўся і у чэрвені 14 года мне выпусцілі абсалютна нечакана но я можа быть там пазней трошки распавяду ты апошні дзень які я там запомніў запомніў назаўсёды вось як это было першы дзень запомніў вельмі выразна літаральна да хвіліны як што адбывалася як мяне арыштоўвалі і апошні дзень калі выпусцілі это такія дні застануцца ў памяці назаўсёды Вот. Но в студені 14 года одразу после этого выступа Лукашенки праз лiterально 3-4 дні приїжджав начальник ДЗІна, а тепер ён начальник Мінської городської міліції. І знову ж така, якби парадокс і історія, ад їх не позбавишся. І он там стояв у мене над головою, ну зараз те саме. Я живу в Мінську, начальник Мінської міліції, це, це той самий начальник ДЗІна, який, під яким я сидів, значить, в колонії фактично. Ну, зараз трошки більше поміри этой колонії, ну, такого відчування погрози, ну, є. От Я його бачив в Могильові зараз, коли чиняли там черговий цей знак, значить, самона, ось, і він стоїть, я гляжу на його, бррр, бля, аж не по собі стало, тому що я от докладно, відаєш, в 14 році він приїжджає в колонію, і мене викликають там в штаб. Що там це в штабі, не ведаю. А как раз студень, холодно, на мне две куфайки, там штаныки, все не по форме, там, они что-то забирают, скорее всего, лишнее. Я это все хаваю, распихиваю там, куда можно, иду, значит, туда на эту встречу, вот и штаб. Ну и он там там, ну вот, як вам тут сидится, Александр Викторович, что да сё, так само на вы, так все корректно. Я кажу, ну как сидится, не цукор, сидится и сидится. Там же я же не буду з ним от- откровенничать, там скарбиться, які сенси. Ну, Сенсу немає ніякого. Там, ну сидится, сидится, сижу. Ну, вот, может быть, вы напишите там, значит, с просьбой помилования, потому что тут у вас там прозвучала фамилия там на и он так и сказал, как это было, я кажу, ведаете, не, не, я уже спокойно досижу тут свои, там, сколько мне треба, мне уже небагато заставаться полторы года, и я буду сидеть. И он, ну, так вот этот же написал, это написал. Я ему кажу, слухайте, ну, их своя планида, у меня своя планида. Ну, он каже, ну, ладно, не хочете. не І все, і питання закрилося. Не було ніякого тиска, була пропанова, ён атрымаў адмову, то справу закрылі і яны все равно запустили гэты механізм, значит, с, э, які падвёў мяне пад амністыю. Такім чынам ніякіх там просьбаў амністы я не пісаў. Вось, ну і э, в серыі гэтых кніжак вот выйшаў таксама зараз мой дзённік і Можа быть, я не буду показывать фотки з колонії, я зараз подумав, трошки покажу ось тыя картинки, які я вставив в гэты свой дзённік, тому что ну, документы я все ж таки в основном вывез разом з гэтым дзённікам. Збіраўся вельмі хутка там, э, вывез нейкія рэчы, ну, якія там на память, ска- скажем, все это рубы там, все это, значит, все, что тычыцца значит адзенне там натуральна что все лісты якія мне прыходзілі я таксама перасылаў дадому і гэта была маса лістоў і выпісалі мне і Василь вот я ўжо казаў з з жонкай і я атрымліваў соршы заўсёды это лісты і стараўся адказваць канешне нейкімі хоць паштовачкамі хаця б па два сказы там нейкія рабіў вось і э, гэта была моцная падтрымка такой салідарнасці конечно без яе было б цяжка тому что вот то что мы там приехали зараз на суд, на суд да аюба это таксама важный сігнал і для яго і для э, суда скажем хотя зразумела что ему там прысуды это уже запрограммавана или тым не менш это важные рэчы якія дазваляюць человеку там ну адчуваць себе там нормально бо э, калі я за три гады атрымаў некалькі десяткаў тысяч лістоў это было некалькі десяткаў тысяч лістоў это не там не три не сто і нават не тысячу вось то разумеется что конечно это оказывало ўплыў і на мяне тому что я адчуваў вот эту оборону псіхалагічную вось і мне вельмі цяжка было прабіць там вось як казалі там что а беляцкі на морозе тыпа он все под контролем и он все как бы такі спокойны як цілень <laughs> Вось, ну, потому что была эта падтрымка неяк разнерваваць мне знайсці слабае месца было цяжка Вось і э, гэтыя лісты прыходзілі так бывала што на калонію прыйдзе на 2000 чалавек прыходзіць вот такі стос а на мяне на аднаго вот такі адразу там 500 напрыклад беляцкаму і 300 там всем астатнім вот такія рэчы конечно все это бачылі зняволеныя бачылі і все так вот типа ты там такі салідны чувак Ну, я молчу тихо да типа, может быть и солидный Вось, это конечно дапамагала там вось э, жыць і некаторыя з гэтых дакументаў гэты дзённік я вставіў і зараз вот мы можем просто паглядзець на іх тому что я сяду тут где-то тут. это Лист першого наместника старшины КРД. Да, это пачатак значит справы вось калі яшчэ да э, узбуджэння ввогуле до того что адбылося а, резкасці перепісаны мною друкі ліст э, першага намесніка старшыні КДБ вось вігеры які намесніку генпрокуратуры шведу прычым ліст это э, быў напісаны яшчэ бачите 28 10 это яшчэ да разгона плошчы яны ўжо пачалі распрацоўку весны звярнуліся афіцыйна з э, патрабаваннем узбудзіць крымінальную справу зрабіць праверку якая можа быць бы прывяла да этой крымінальнай справы но это показывае на тое что по весне ў прыватнасці кДб працавала весь десятый год Вось, тому что тыя злівы якія былі в савецкай беларусі перад гэтым яны давалі там э, перапіску со скайпа і гэты ліст показывае что ну і прычым асноўнае значит что яны бояліся ці чым яны подозревали весну в целых финансирование радикальной оппозиции используются де- денежные средства поступающие из-за рубежа вот значит весна по ихней схеме э, фінансавала радикальную оппозицию вот ну адпаведна яны э, гавораць тут про беляцкая стефановича это значит юрыст наш намеснік старшыні праворончы цэнтра весна что у нас есть рахунки і яны э, спробуюць значит э, звярнуцца в органы літвы каб атрымаць эту інфармацыю про эту рахунки значит вот такі быў план Далей. О, а это зараз- а это як-небудь там грузиться. Повід, да, зараз. Зараз. О, Зараз я ще разок. И все будет хорошо. Давид. О, є. Ну і вот это уже генпрокуратура звернулася у э, наместнику старшині комитета у держконтроль, с тем, как была проведена эта проверка. И написано, направляется обращение комитета госбезопасности в отношении руководителей ПЦ «Весна» для организации проверки в принятии решения о порядке, в порядке такой-то совместно с сотрудниками КГБ. О принятии решения прошу сообщить. Ну, знову ж, значить, э, відавочна, і все гэта, мы знову бачимо, 15-11, это все відбувалося до виборів. До виборів. В этой от месяц до виборів вони вже розпочинали проверку весны, ось, э, э, записавши в своих планах, что весна, вероятно, финансирует, значит, все эти акции там и так далее, и так далее. Хотя это полный бред. Потому что, коли, ну, не треба бути великим э, аналітикам, проаналізаваўшы скажем дзейнасць весны каб зразумець чым мы займаемся да мы займаемся дапамогай ахвярам палітычных рэпрэсій мы шукаем адвакатаў мы шукаем сродкі на штрафы мы дапамагаем тым хто пацярпеў но мы не фінансуем э, масавыя акцыі там мы не фінансуем выдачу нейкіх там э, не ведаю что там значит нейкіх што яшчэ там яны маглі прыдумаць ну, в любому випадку справа была закручена, и она вот так тихенько как якби крутилася далі. Ага. <clears throat> Ну и тут мы бачимо уже старшиня КГБ Зайцев пише 21-12. это уже після розгона площі. И что он пишет, значит, э, председателю этому, э, председателю КВК, это э, комитет Гражконтроля, да что 12 20 12 ГУВД Мингорисполкома по факту массовых беспорядков возбуждено уголовное дело в рамках дела по месту размещения офиса незарегистрированной организации ПЦ «Весна» Первомайским ГРУ в Минска проведен обыск, в результате которого изъята архитехника и документация, имеющая отношение к материалам проверки в отношении руководителей ПЦ «Весна» Этот, эти, значит, техника находится в четвертом отделении ДФР. Осмотр изъятых предметов будет являться легализированной документальной базой в отношении указанных лиц. Архтехника находится в Первомайском группе города Минска. Вот. Информа... Информируем для решения вопроса возбуждения уголовного дела в отношении функционеров ПЦ «Весна». Вот так это все крутилось, причем это литерально проспару дзон после разгона площади и у ноч на, ра- э, падчас разгона ну, мы займаліся назіраннем тады за выбарамі і в офісе у нас ночью было багата людзей ходили туды-сюды дзверы не зачынілі ну называется элементарныя такія моманты бяспекі якія хаця заўсёды перад гэтым там казалі зачыняем дзверы зачыняем дзверы в гэту ноч не зачинили. 4 гадзіны раніцы вламываецца там где-то 15 ментов з першамайскага рауса не забираюць всю нашу тэхніку ну вот про эту тэхніку уже піша значит старшыня КДБ значит э, в звязку с тым что спра- проверка-то уже шла месяц что все мы компьютеры заб- забрали значит проверяется вот яны э, проверили гэтыя камп'ютары яны нічога не знайшлі в маёй крымінальнай справе этих камп'ютараў нічого не было ніякай інфармацыі з этих камп'ютараў не было потому что ну там ничего не было что да- что могло бы подтвердить на вот эту версию нашего финансирования скажем неких хотя бы политичных партий ці, ці ж. и эти компьютеры уже отдали праз некалькі месяцев нам отдали причем тады калі я уже сидел и э, наши мои коллеги там побоялись ими карыстаться мы их просто раздали в дзіцячыя дамы там и все и значит мы там дети гуляли уже в гульні на іх пазней потому что незразумела что туды могли поставить какие программы такая как бы небяспека была вот ну далей крутим Ну и тут, значит, вот этот Кулик, он проводит эту проверку, Эти документы уже значно позднейший, ну и тут так само пишется, значит, что? Что истребование декларации о доходах и имуществе Беляцкая Степановича, а также проверки достоверности указанных в их сведений в настоящее время проводится налоговыми органами, подключили налоговую податковую инспекцию, во взаимодействии с сотрудниками КГБ. Фактично КГБ контролювала эту справу спочатку до конца. І вони прикривалися податковими органами, вони прикривалися судами, потім, коли справа дошла до суда. І це от контроль КДБ я відчував з самого початку і покуль мене не випустили. Я переконаний, що він є і зараз. Ось, ну не тут може бути, але в принципі є. Ну, то, что докладно они працують, і от эта справа Фединіша видатно показала, що вони засилають туди агента, вони спробують яку інформацію достати. Это замість того, как боронить э, інтереси Білоруси там і пи- Білорусі, питання там целостності, питання, які там е, є політичні в зв'язку з Росією там розвиваються, вони займаються такою фігньою повною. Ось. Причому отримують гроші, отримують нормальне повишення, а для того, каб атрымліваць расці на нас на бедных ім трэба вот такія справы тому что няма справ кепска працуеш ну вот як бы все тут звязана паміж сабой Далей. ну далей это таксама тут все як бы все про тое ж самае і вот пошли цікавыя документы яны звярнуліся афіцыйна праз міністэрства юстыцыі беларусі да літоўцаў і да палякаў шукаючы наши рахункі вот. і и что що атрымалася? Атрымалася, что? Ну вот, это значит, это можно так само не писать. Это то, что они извернулись до литовцев с просьбой про то, как... Давай, наступный документ. Вот. Э, и вот, <laughs> что такое? Все документы. Ну, Проблема. Вот. И это все тягнется, это тягнулось всю весну. Весной были там еще один обшук на офисе, и это была особная история. В студзені, коли знову ж черговий раз команда прийшла на, віс, е, на наш офіс, але у нас офіс на першому поверсі, не так як тут. І ми вже були підрихтовані, это, это був студень 11 года, конец студеня, значит, тяжкий час, там куча людей сидит, значит, І знову їх, значить, черговий обшук у нас на офісі. Ну, ми вже подрихтовані, двері не чинили, поглядели, ага, там хлопці крутяться, значить, все. Ну, і це починають грукати у двері. Блін, ми сидимо, ми стягнули, у нас перший раз забрали всі комп'ютери. Ми притягнули всіх, хто що там мог, значить, вже опошні, там, ноутбуки які, там, доставали старі компи. І всі так, е, ну, як пускати, вони ж це заберуться, на чим працювати. Вже всі сидимо так, такі бедная, а першы поверх у нас там краты на окнах. И одно окно выходило ў садок, значит там атрымліваецца не с подъезда. Вот. И краты отчинялись ключиком. Отчиняли, отчинили краты ключиком, весь народ эвакуировали с офиса. И двое нас засталось отчиняем. Задоволены <laughs> ни компьютером, ни людей, никого не было. <laughs> Они уже разбирались ломать двери, там выкликали космотехнику. Ну и вот бачите, что отказывает Министерство юстиции Литовской Республики. Вот. Таким чином, е, литовці здали эту всю інформацію, як, до речі, і поляки потім, тому що, а чому? Ну, організація у нас не зареєстрована, ми не маємо реєстрацію, в третьому році забрали реєстрацію весни, відповідно, рахунка нема, і е, улічуючи, що ввогуле вся гуманітарна допомога йде праз е, адміністрацію президента, там є таке, значить, управління, яке там займається, то, в принципі, ніхто там нічого ніколи путного не отримував. В ліпшому випадку які гуманітарні вельми проекти, а правооборончі організації ніколи за опошні там 18 років ні, ні, ніводного офіційного проєкту, навіть зареєстровано такі, як БХК, ніхто не отримував. Уже що про нас казати. Тому всі проекти у нас шли про заміжні рахунки і справоздачніся ми перед грантодавцем, перед тим, хто нам давав гроші. Ми показували всі документи, всі значить, чеки, ну то саме як з профсоюзом РЕП, тому що їх папери так само з 11-12 года пішли в справу зараз фактично і були використані для от, гэтай кримінальної справи. Подобна ситуація була і у нас. І е, то, що яны здалі э, літоўскія ўлады і польскія здалі это было вялікай нечаканасцю канешне і э, ну так троху что называется удар под дых такі быў вось Потому тому что что потом же ж, э, литовцы уже отрицали, говорили, поздно ну, я уже, читала, поздно что было. неправильная ну информация все была, уже да, все вот? да, Ну, все Ну, Да, было да, такое, да, что было они было потом уже было были. ну это уже все Поляки тоже потом отказывались, и все пушло. Поляки не адмаўляліся но яны як бы афіцыйна пр- папрасілі прабачэння там у маёй жонкі ну дзякуй за прав- хоць за такое так. <laughs> Хоть за гэта дзякуй. Яны ж забрали документы, на вот гэтыя дакументы яны ж выкарысталі набежалі 6 гадоў. А если бы еще год, то 40 гадоў. Ну и такие самые документы с Польши, это можно его не крутить далее. Ну и вот врешті решт значит, это э, паперка такая у меня значит, постанова применение меры, значит, затримали и посадили. Давили. Ну и тут э, написано, подозреваемый Беляцкий с предъявленными понятыми в подписи отказался, вот ну, словом, я не стал подписывать этот документ, что-то, это так само такое важное правило, чем меньше подписываете, тем легче. Богу ли ничего не подписываете. Покуль вы себе в руки не взяли, а улічуючи, що там шоковая ситуация, перших пару, трой, три дней, ну і некалькі дзён першых, то лепш увогуле нічого не падпісваць, але это все самі оформляюць праз іншых людзей і няхай это все такі ідзе, каб вы нічога там лишнего не подписали. Ось, то это такі як бы узор того, что таксама был все-таки в шоковой ситуации. Хоть мы і дапамагалі іншым, но калі тебе там бяруць, Самого да, і потім якби, а, от розумієш, що все, у тебе починається нове життя, де вже все якби по-новому. Ось, і е, мозги включаються, ну, не одразу, я сказав. Тому перші дні, там, лепш за все, вот, нічого не підписувати, нічого не говорити натурально. Ви маєте право, вас обвинувачують, є артикул Конституції, який вам дозволяє, це, значить, не свідчить супроти себе. Ось тому ви просто, якби, можете взять паузу і потім праз некалькі дзён уже асэнсаваўшись што ж зрабілася уже тады можна пачынаць думаць як далей выбудоўваць сваю пазіцыю абароны скажем на чым она могла можа там базавацца ну моя пазіцыя была практычна э, до суда Аднолькова это минимум даваў нейкіх звестак реально может быть один протокол где э, я сказал что это рахунок может быть мой а может быть не мой пусть так сказал ну что-то такое все больше все іншыя протоколы я просто адмаўляўся даваць показания все откуда еще на суд потому что в принципе подчас суда ты можешь сказать все и сенсу говорить перед судом по великим рахунку но ты можешь но можешь и не говорить скажем так и я это выкарыстаў фактично до суда М, все у нас все наши размовы со следчай у меня там следчая была такая женщина у нас скончаліся тым что адмовіўся не не не не не Мабыць, адразу трэба. Да, давай. Прыкрыці. Вось. І э, першыя месяцы, ну, нават першыя дні там Ну, это протокол э, допроса обвиняемого. Значит, вот, звичайно, такие протоколы, значит, відбуваються. Ну, ну и бачите, сейчас допрос на, начат окончен. Бачите, допрос шел 20 хвилин. Потому что, ну, посуль была не-не-не, ну все формально оформлено и все. Ну и все, можно далее. Ну и тут цікаво гэта ліст, давай паспрабуем. Значит, в СИЗА там мяне трымалі ў камеры, дзе сидела 6 человек, что по менских мерках это нормально, это такие там лічыцца элітная камера, бо пер, на першых там 4 я потрапіў у камеру, дзе было 16 человек, вот и меня пересадили в эту м- невялікую камеру. И я туды захожу, мне кажут, ну, будешь лежать там, где президент лежал. Я говорю, кто? А там лежал этот Дмитрий, кандидат президента, Дмитрий, господи, как его улицу. Нет, Дмитрий. Ус, ус, ус. ус. Значит, ус а, лежал. Ус, вот ус. ус тут лежал. <laughs> Я на место уса, значит, заселился, так сказать. А ус поехал уже в колонию, потому что Вера с ней его отправили в колонию. Ну и вот, видите, это другая, значит, другая, другая сторонка. И вот выше можно там ну и бачите, в предъявленном мне обвинении я пишу цалтом, не признаю. Все, значит, это была моя позиция фактично на все годы изняволения. Далее. Ну и тут, да, далее, это твой сам. А, все. Все? Ну, а еще ну, папочка. А, Жодницкую папочку. Я, я помню, где-то буквально за неделю до того, как арестовали, мы ехали с тобой в Сиднey, и ты уже тогда говорил, что меня, наверное, арестуют. Ну да, потому я, что... Я говорил, а что ты возвращаешься? Нет, все равно вернусь. Потому Был что такой момент, что там знал, что была арестуют, всё равно вернусь. игра нервов. То есть Это, это тое самае фактычна, што адбывалася зараз за лесам люпаем, калі падаткавая выклікала мяне, і яны паказалі паперы вось гэтыя все і з печаткай ДФР. И выпустили за Ось, границу. Департамента финансовых расследований. Это значит, что а Департамент финансовых расследований мае право арыштоўваць, праводзіць крымінальнае даследаванне, он меў тады значит, все гэтыя правы. І фактычна да, яны показывалі, што все. І калі я адвакату про гэта расказаў, он кажа, слухай, це могуць затрымаць любы дзень, хоть на заўтра. Яны маюць ужо права, і яны паўтары месяцы давалі магчымасць мне з'ехаць, потому что для іх это была вельмі хорошая ситуация. Вот, да, коррупционер, гроши, правоабаронцы, уцёк і па- паспрабуе апраўдвацца за мяжы. Таму, канешне, такі момант э, суда для іх быў невыгодны. І падчас суда, канешне, я гаварыў все, што я хацеў. І сам суд прайшоў вельмі нармальна. Валера Каліновскі нават цэлую кніжку про это напісаў. Вот Я її собі принес. Можна буде потім її забрати. Она так називається справа Біляцькага. Вось. І э, ну потім яны для, для вас тут есть там некалькі штук. І значит ён напісаў тыя дні ну со свайго пункту погляду напісвае кожны дзень этого судовага працэса вельмі падрабязна вельмі класна я это таксама ну тому что рыхтаваўся конечно месяц там 10 до працэса я рыхтаваўся падчас працэса высветлілася что в гэтых всех платежках, які литовцы, поляки прислали, позначено гроші весне, гроші на дзейнасць весны. Яны вот написано черным по белому, что это не гроши Беляцкага. Это вельми важно было, то, что были документы, які доказывали, что это не мои гроши. Да, рахунок был мой, тому что вы организацию тут зачинили, не даете магчимость э, працаваць нормально. Але э, в гэтых платежках было написано на что там, на выданне кнігі, там, на падтрымку там э, рэгіянальных аддзяленняў, там выразна бачна, што это грошы шлі на арганізацыю. Самі арганізацыі, якія давалі фонды, гэтыя грошы пацвердзілі, што мы не маем ніякіх прэтэнзій. Яны прыслалі гэтыя афіцыйныя лісты, яны ў справу потым пайшлі. І атрымліваецца, а ну вот судят, да? Да, а за что? Да, типа, ага, значит, за личный доход. А где личный доход? Яны потым, значит, прибрали там этот личный доход и покинули только неуплату податка. І атрымліваецца, што в прынцыпе я судом быў вельмі задаволены. Вось. І хаця яны там далі тых чатыры з паловай гады, што так як бы немало, все дзівіліся. Блин, за што? Таму што по гэтым артыкуле ввогуле мала садзяць калонію, звычайна хімію нейкую давалі вось ці... Ці, да, а тут за что? За всех сразу. Все казали, ой, не, ну тебя не посадят, ну химия будет там, ці что. И я там еще в дзённику пишу, да, химия, ці не химия, так, на, вот такие мне еще были э, мары, а потом бам, прокурор 5 попросил, я на 4 с половой, ё-моё, ну так как бы <laughs> хорошо. Но сюда я приходил каждый день, а это суд, это ж ну тяжко, там зранку ст- в 6 стоишь, везут тебя на этой машине в этот суд, значит, руки там в, это, в, кайда, в кайданках, все сидишь там, выстраиваешь всех же, что развозят там, значит, за годину выстрелили всех, поколь посадили, рассадили, завезли, стакан засунули в этот. Приходишь в этот суд уже, где все ты уже так добро, так сказать, там вымученный. Вот. Ходом пошла эта вся, значит, судовая вся штука. После суда назад таким же чином. Ну и приезжаешь уже так добро вымученный. Целый день фактически фактично там без ежи, но есть и не хочется, потому что на адреалине там и есть и не треба, только пить. А я при- в камеру захожу, посмехаюсь. А там, значит, один, ну, смотрящий, ну, стукачок. Конечно, Они же там садят человека, який всех там пеленгуя. И он так пытается, Олесь, что ты такие веселый? А я таки задоволений, тому що нормально суд іде. Так, і суд показує фактично, що я як би от не виноватий. Ну клас, це супер. І, конечно, это все як би было нормально, но после того, четыре с половиной года там дали и меня завезли в Жодино и вот это Жодинские уже паперки пошли. В Жодино я сидел, шакал значит, решение городского суда, там три месяца сидел в Жодзіна яшчэ. Там уже была иншая ситуация, бо тут камера на 6 человек, со мной сидел <coughs> генерал там, значит, які быў э, начальником артиллерии и ракетных сил Беларуси, значит, ну, его за хабар там посадили его, сидели там такие шинники, розные, значит, хлопцы, Сорши сидел тут один бандит, який сидел 6 месяцев и выпустили его, бо не доказали ничего, а он, а он тут прикривав некого, значить, такого ще більшого бандита, який <laughs> утек в Україну, він за його господаркою тут назирав. Значить, Врешті його посадили, йому вдалося якби так вийти вельми добре. І хлопець він хороший сам по собі, хоч і бандит. Ось. І тут компанія була якби така велика. І, ну і був от этот, от, значить, стукачок, про який Дима Дашкевич там оповідь написав, тапок. Це про його, значить, і он... Про його. Я ж туди попав. Это, я потім читаю это оповідь Димы Дашкевича «Народная воля». Э, коли сидел по-бруську, думаю, во, ну на тебе, все, значит, просто конкретно. Ну и они рассказывали про Диму, что так само там такие вот он твердый был и там не поддавался. А он его провоцировал, этого Диму. Взял тапок и дал ему по голове за белорусскую мову. Вот. Ну, меня это уже так не провоцировали таким чином, але так само чапляли там разным чином. В Жодина там меньшая ситуация, там мы сидели в угле, камера невелика, вот такая, как это, покой, у двух. И весь час другого человека меняли. Э, Это три месяца, там 10-6 человек со мной сидели. Те, пер- якія были вот уже перед отправкой в колонию, скажем так. Их на пару тижнів закидывали до меня, а потом в колонию, они ехали в колонию. Ось. Ну і там цікаві такі були персонажі вельми. Так само в Жодіна. Ну і от такого плана заявы, ты пишешь, там, что раз на тыдзень ты имел право отовариться у местной, значит, лавцы, калі ў цябе ёсць на рахунку грошы ну грошы на рахунку ёсць не ва ўсіх але ў каго ёсць то звычайны набор зэка ну вот ён такі дзе-то что там можна было купіць жодзіна а, далей ну это рахуночак вось э, про перелічэнне грошай по расходы вот остаток значит что заставалася пасля расходаў на твоих рахунку звычайны такі рахунок вось які таксама жодзінскі а, далей. Это жодинская папка. Все, да? Все. Ну, значит, крутим э, далее. и зараз у нас там бабруська. Володар. Э, володарка. А що там володарка может быть. Ну, давай поглядим володарку. Так само Сдымочек. Ну, это вот, значит, она, жонка, когда они шила про разрешить свидание, значит, ну, спотканию не давали до суда, вот, значит, была отмова и все, да, ей. Ну, вот это вот есть, как бы, сенс приговора, да, потому что он такой больше значно. Вот, ну, а тут то что далее. Да. Ну и поведомление, значит, такая доведка, что отправляется мне в Бобруйск. Ну и в Бобруйск я приехал. В принципе, Бобруйск для меня не чужий город, потому что я там со Светлогорска сам, можно сказать, родом там строго, строго до 17 годов прожил. Это побач, 60 километров. По Березине трошку, как бы, ниже еще. Вось і э, калі я патрапіў ва брускую калонію там аказалася багата людзей з якімі ну не то што я сам знаёмы быў але мы просто знаходзілі агульных знаёмых это таксама так класна было і важна і класна ну да таго што напрыклад ты размаўляеш з чалавекам і он цябе на 20 гадоў маладзей але ён хадзіў у твою школу і кончыў твою школу ну, з- Иду так со Светлогорска, Светлогорска, какой школе учился в пятой? Я в пятой. Все, у тебя уже есть... У тебя уже есть эти сувязі, які ти можеш використати, але тихо, тихо, тому що натурально, що вот это сочение за мной, и отсекание всех магчимых контактов, это было весь час. А моя задача была иметь эти контакты, бо, не- ну, принамсі, коли ти ведаєш чоловіка, то хоча б ведаєш, що він тебе в спину не стукне. Ось, бо там ситуація вельми розна, і частка ж активістів, от як у вас в этой городській колонії, там саме таке кодло собралося, де ти Дашкевич сидів, вони багато кого ламають з цієї городської колонії, вона сама така паскудна лічиться в горках і Е, м, І адміністрація активно працює з активістами, і фактично от самі зеки, вони ж ламають інших зеків, ка- на кого показує адміністрація. Ось там все так построєно. І в Бобруйську, ну, троху мягчэй гэта хаця это таксама было і там былі такія веша спосабы спровацыраваць неяк іншых зэкаў супраць мяне але былі тут уже я включал неяк мозги старался разводзіць этой сітуацыі бо калі бачу что але калі бачу что человек вот надзеяны там ці вот э, землях там ці было так что там напрыклад там Где учился? В Гомеле. Ага, я в Гомеле. Университете, университете. Что кончил? Гестфак, гестфак. Там. А кто учил? А такая. А, так это же мама Полины. Ага, а ты такую знаешь, знаешь. И вот такие речи у нас были, завязывались, значит, на, они вельми важные были. И уже ты, ты ведаешь, что это человек, ну, принамсі, он может быть нейтральный там, но бояться его не треба. Ось. А были такие, яких реально треба было там, ну, остерагаться, принамсі, чакать от их неких там неприемностей, и думать, яким чином это позбегнуть. Былі розныя выпадкі там і даволі там такія троху смешныя, не зусім смешныя. Вось. І калі в карантин мяне завялі, там такі, значит, старшы бригадзір, значит, гэта каранціна такі хлопец начал мне, да что ты там политикой занимаешься, да что ты, зачем это, вообще не понимаю, что вы там делаете там, что-то почав мені піраконувати, я йому говорю, слухай, у тебя своя свадьба, у меня своя свадьба, зачепись. Не дури ты мне головы, там, будешь ты мне пираконувати. А он так потом, ну ладно, ладно, ладно. А сколько тебе дали? Я говорю, ну четыре с половиной. Он так каже, ну хороший срок. Тут я вот так думаю, что такое? Мне здається, что так много. Я еще сидел сам там 8 месяцев, приехал этот бобрусь. Он каже, нет, хороший срок, хороший. Как раз можно понять, где ты там очутился, и что тут происходит, это нормально. Я пытаюсь вот так, а у тебя сколько? Он говорит, ну, у меня 12, я там 80 сделал. <laughs> <laughs> Очень хорошо. Даже хуже. 12 это приковала биться. Ну и в реште речь таким настроем, что это хороший срок, я, в принципе, его и проходил. Вот. Ну и розныя были выпадки вот калі што датычна провокации там і як это можна було продохилити? Ну, по-перше, до мене представили чоловіка, який був со мною весь час. Ось, ну, про певний час. Там. Пройшов, може бути, год, ну, вони там різні спробували сродки сочення, і натурально, що всі шестерки отряда, всі ведали, де я хожу, не дай Бог, куди-то тут не туди пішов, все, це особна історія. Ось, ну і починалося з того, що ти починаєш там нек, ну, обживатися. Ось. А що треба? Треба, ну, як була їжа ніяка там, ну, кава зранку там, для мене так это было самое, значит, классно. И улічуючи, що мої колеги передавали з Литвы вельми хорошую каву, а все купляли ты паскудный жакей, значит, <laughs> в киосках. И зранку, значит, я запариваю эту каву водой по этой хате, и где пах такие, что просто все в шоку. Так, видишь, это, ну, момент такие, что и я пью эту каву. значит. Ну и кончается моя кава, потому что передачка скончилась, а мне новых не передают, нема. Починається ціла операція. Значить, я тоді кажу там <clears throat> уже своєму хлопцю, якому я довіряю, там, значить, кажу, що слухай, ти нек, е, напиши там моей жонці, там, типа, звоните, там телефон дал, що А, хай... ну, чужую Да, посылку, хай э, некую іншую посылку засунуть эту каву, там как бы надо мне пришла. И это была целая операция. Передали там в некий, два, там в інший отряд, и с этого отряда в другие отряд. Мне, значит, там, я там ходил, значит, по этой, по локалции, там подзываю, говорю, так, тебе завтра там в 7 утра, там нет, в 6 у нас подъем, значит, в 5 утра. ты там вот возьмешь, там будет себе пакет, засунутый, значит, с помещенным шприцем. Хорошо, опять стою, лежу килограмм кал. Я как там, легал, <laughs> за рубежом. Я килограмм кавы шлеп. А месяц я уже каву не пью, разумеешь? У меня уже нема месяц кавы. Я эту каву шлеп, килограмм кавы, значит, и зранку запариваю. Як забегали все шестерки, откуда беляцкая кава? И они просто бегом к начальнику отряда. Кто-то беляцкого, значит, подогрел, там передача пришла. Ну, а кава было, что я говорю, ну, было, было, вот пожалуйста. Экономию хранить. Мне никто не питался. Ну, обдурил, я обдурил. Твоя, якби, отримлюється вигода. Ось такі речі. Ну, а <coughs> вже перед концом е, е, там справа вирішалася з цим випуском не так все просто. І вони хисталися. Може бути, відправити ПКТ, думали так само, я думаю, що ну, как в тюрму поступово сплавить там. Ось, тому що вже хапало гэтых порушень, в принципі, це було достатково просто формально все зробити. Ці спровокувати, як вони часом провокують там різними способами, ну і підбили, Чтобы значить, ходить как бы по там штатив небольшой хлопца, камеры. значит, Так, цыгана специально молодого, хотел бы здорового посмотреть, такого, значит, Специально что, давай-ка ты. Так Ну, удобно. там мозгов не было, ну, я, так я, ну, там, может, так, типа, я готов. А сам, Самого его человек. посадили за грабеж, он вышел украсть машину у таксиста, причем на привокзальной площади в Гомеле. Ну, ну да, это скончилось как бы для его кепска, вот, и сидел в этой ване за эту машину, ну и пачал мне дергать там, причем открыто при всех там, красным спровоковал. Я уже сижу, я амаль три года, я уже все ведаю, но отчуваю, что что-то не то. Потім другий раз і все, це одразу мене якби зрозуміло, що треба робити які кроки насустрач. А у мене знайомий був циган так само в отряді, який сидів за машиною, чисто він сам з Могильова. І такий хитрий-хитрий. Казик там, Казимир. И это, и да, у него был невеликий срок, там он ходил, я такие старые, я такие старые ходит. Я говорю, Казик, сколько тебе лет? 42. Я говорю, Казик, <laughs> не дури ты мне головы старые, А он, ну, типа, такой. Вот, ну, <clears throat> я выучил несколько фраз по цыганскую, загонял их часом там незнакомых особливо, что-нибудь як дам, мы дам, там все в шоку, думают, что цыган, не цыган. Ну и мы за что так, я высостою, я высостою, ну так, типа, добрый день, добрый день. Ну и ходим там по локалству, до сюда, и так разговариваем, звучайно, вот подошли, сказали пару слов, разошлись, подошли, сказали, ну, годину ты там ходишь, и за этот час, за годину отримлюється, что 5 хвилин ты поговорил там. Ну, про все там, про все, что хочешь, про надворье, про семью там, ну... Ну и после того, значит, этого выпадка я этому Казику кажу, Казик, ты эту проблему виріши, тому що ти ж розумієш, що я якби серйозний чоловік, розумієш, що вот это все можуть перевести в міжнаціональні відносини, і що супроть, так сказать, всіх ваших цеханов тут може велика хваля піднятися. Скажи своему смотрящему, как бы он Ваню это успокоил. Казик каже, ну хорошо. На завтра приходим в столовую, Ваня вот так. <laughs> Вот так. Вот так. И он просто в очи мне заглядая, все, значит, только, только, только. Да, ему просто сказали, что не чіпай все. Тому от якби эта колония, это життя, воно примусало до різних таких інших речей. Ну, это опись имущества, то, що звичайно лежить у кешерах, у зняволених, примушають списати такий опис, коли щось е, не супадає, значить, ну, порушення, все. Вот у тебе там написано, наприклад, э, рис одна пачка, ці там, наприклад, э, что тут такое, що раз... ну, от шоколад, и 1,1 килограмм, это 11 плиток 100 граммовых, значит, да, а у тебя оказалось 8 там, все, это порушение. И мне так пару разов давали это порушение за то, что твой опис не отповедая э, тому, что там лежит, но ну и добиться этого тяжко, ну, потому что ты вешаться как бы в праце, в некой такой монотонности. Тому самый верный такой способ. Далее. Рис, крупа, зачем? Быстрого приготовления. Да, это такие, запарываешь. Не, в кипятильник сунул, он про 5 хвилин готов. Набрякать. Ну, значит, э, ну, <laughs> можно, кипятильником, можно. В СИЗО там было лепи, там и вовлі готовили, там было лепі. А в этом уже только худкое такое приготовление, что-то там, что за три хвилины. В а СИЗО там учили постоянно на пару. Ну, тут э, вот то, что мы шили, это цыплик из нашей продукции. Нашивали это рукавицы для бобруйского завода Э, ну, шины, дзе шины, шинного это завода. Причем там некие партии такие, ну, замовляют там 40 тысяч, потому что это разовые все рукавицы. И на измену попрацевали, их выкинули, потому что да, все, все брудное. Такое предприятие. Ну, только... И мы нашивали, приходит партия 40 тысяч. Ну и пошли все. Мы там ты день весь цех строкоча значит, с этими рукавицами. Не, не перчатки. А рукавиці прості. Простей, простей. Да, я так само згоден. Но спробували, спробували, спробували меня посадить шить, но я так это поглядел, я уже казал про это, что ты весь час под контролем и горбишься с этой машиной за 10 долларов за месяц. Мне заробок был как упаковщика полтора доллара звичайно, доллар часом там, ну вот такие. На сьогоднішні гроші 1-2 рублі в місяць я отримлював. 3, ну это уже так. Ну, на самом насамрэч атрымліваў 10, но мне забирали там 3 рублі за ежу, 3 рублі забирали за отопление, за коммунальные все эти выгоды. И заставалось 3. Ну вот как бы все, по, все по-братски. Как бы, делили все по-братски. Там, справедливо, да. И е, живе як хочеш. Відповідно, люди, які довго сидять, їм важно там працювати, ну, місяці хоча б 15 доларів, 10-15, да. Вот ты пошел, что ты купил за эти там 15 долларов, хотя бы и плюс еще что-то нашил там, и некие сигареты отримав за то, что ты там зэком сте- стельки пошив, ці шапку пошив. <coughs> Так вони і виживають. Мені це не треба було, тому що я так цих передачок не бачу, якби, і Е, ну, обмежований був так само там на початку, коли сидів, там можна було тільки на одну мінімалку щось купити. Е, Зараз то дві мінімалки зробили, і мінімалки більше стали. А тоді що-то 12-й год там було зовсім мало, і 13-й. Отримлювалося так, що <clears throat> я йшов там і думав, що мені взяти, там, ці пачку вафлі, ці там одну шоколадку. Так от це був вибір, значить, там сидів, <laughs> думав. <laughs> Ну, брав. Начали там. не быть, Да. главное, Ты там кетчупа, например, что, выбираешь там, думаешь, что взять, кетчуп, сигарета там. Вот, ну и Э, Але зато зато быў больш вольнага часу калі ўжо потым нас практыкаваўся і годы я прапрацаваў то конечно у меня быў вольны час і я там пісаў паштоўкі газеты чытаў хоць яны і ганялі за гэта но я это уже не аддаваў не паддаваўся тому что это свято вот спрабавалі наехаць типа ты ж павінен работаць я кажу я курить не хожу я ж не курю вот они идут курить я сижу газету чы- читаю отчепитесь моя моя там як бы, справа ну і ўрэшце рэшт яны глядзелі на это праз пальцы Вось, і я гэты час таксама выкарыстоўваў. Ну і звычайна атрымлівалася, што падчас змены ну там гадзіну, дзве, тры ты мог там спакойна пачытаць, што паглядзець, напісаць что-то вось, што таксама важна. А, блин. Ну, это вот редкие сдымки, вот это и наступно, конечно. Ну, О, нет. Это... И тут на стенді є. Ну, да, да. Это трохи інший. Значить, ён зроблений на телефон, это раздевалка э, в душевой нашей, значит, ось там горячая вода была двойчі на тиждень, а мыться требовало каждый кожен день, тому що пилу багато, там багато якби цех швейних, де пила. Особливо, коли ватин починаємо там где-нибудь напихивать, и з ватина що-то шьють, все немагчыма. Я вот отримав аллергію уже до конца життя відчуваю оттуль, тому що все, схапів, у меня этого не було ранее. Весь час забитый нос ось этим был. І, звичайно, тут ми там кидали свої речі, і потім шли мишці. Значить, два дні холодна вода, ну 6 днів працовних, 4, два дні гаряча, 4 дні холодна. Причому ще, коли гаряча, то поспробуй туди потрапити. На певний час йде, коли не поспіваєш в эту там годину, то все, потім знову холодна. І там, конечно, те, хто багато сидів, по багато годов не перші шли милися, а нам уже типу таким там упаковщикам ну, <laughs> остатки заставались <laughs> этой горячей воды, То успеваешь. Вот. Но я потом так само приноровился, значит. <laughs> Мне передали э, сухие, так, сухую городнину в таких пластмассовых бутлях. Они где-то по 2 литра. И с ручкой такие, вельми зручные. Это сухая городнина, некая польская, жонка с Польши привезла. И так с этими бутлями мне их передали. И потом я набирал воду и просто в цеху ставил на подвоконник. Там солнце у нас, да, у нас верхний поверх был. И она нагреется до такого доброго уже, значить, плюса, градусів 30, 25, 38. Ну і потім туди ще, значить, кипня додаєш, щоб зовсім було градусів 40. Ну і вже йдеш туди в этот душ і розбавляєш її холодною, но зато у тебе своя вода. Завсюди, кожен день. <laughs> Вот 5 литров воды нормально. Не Как бы сердце, обмыться, да, помыться там все. <laughs> Ну, это, видиш, якби життя примушає ось до таких речей. Ну, завсюди я був з водою, ну, це класно. Ну, а коли там гаряче, так само нормально. Ну, і от цей хлопець, який фоткав, це мій такий хороший сябра, який фактично прикривав мою спину цілий год. От я докладно <coughs> ведав, що коли ён ёсць там в секції, там э, у нас секція була велика доволі, там жило до 16 человек, это здоровенный покой, значит, в этой казарме зэковской. Коли он там, и он сидел более за меня, и, значит, то я могу быть спокойна, потому что он был вельми такий надзейны вось хлопец, и мне в этом плане пашанцавала, он там разводзіў некаторыя непрыемныя рэчы, вось калі нейкія правакацыі супраць мне арганізоўвалі, ну так дапамагаў вельмі моцна. Ну і он кажа, што вот ёсць телефон у меня, я кажу, слухай, хай будзе, я калі трэба, я позвоню. Но <clears throat> там трэба мець на увазе, канешне, што зона прабіваецца і яны этой трубкі стараюцца значит э, адміністрацыя да, захапіць. Прычым яны іх так э, вылічваюць, ну реально там плюс-минус 10 метров вось. И у нас просто в секции значит, завалилась команда, там спало двое хлопцев. Подняли, раз трубку эту выколопали, все просто. Ну, потому что звонили, видовочно, что коли все мы спали, они звонили с этой трубки до дома, все смс писали, а их просто вылечили. Вот, и он казал, что вот на промце у меня трубка. Вот. Но это был так самый важный момент, потому что я завсёды ведал, что что мне отбылося, коли я ці яго папрашу, ці сам магу, я заўсёды магу і скарыстацца. Ну гэта не спатрэбілася, і ён сыходзіў раней за мяне, можа быць, месяцаў на 7 ён раней сышоў. Ну ён кажа, давайте сфоткаю. Я кажу, ну давай. Ну и коли бы это знайшли, так было бы нам кепска, конечно. Вот он сфоткал, эту флешку пронес на свободу. И потом, коли я вышел, я его эту фотку забрал. Вот это там такие редкие, унікальные уже здымки. Ну, далей. Ну, это страшно. Бейдж, значит. Ну, это звучит далей. Ну, такі поштовочки, які, значить, я писав жонці далі. Ну, от, звичайно, ми дзвонили раз на тиждень, і ти пишеш там от, графік дзвонків на, ти- на місяць. Он вывешивается, вот я пишу это прикладно в той час, коли зво- ну, весь отряд там іде на звонки, і в этот час яна мусила бути дома, тому що ми дзвонили по картках. Можна дзвонити, конечно, на сотові, але картки вельми хутко кончаються, тому на звичайні якби, телефони, звичайно. <clears throat> І <clears throat> так, так от я це все повідомляв. В опошній день там цікаво трималося, коли мене випустили, вони ж нікому не сказали, що мене випускають. Ось, і там як так, трохи я знову ж таки, як в тумані, не в тумані, ну я все контролював, ну так само, як заповоленим таки я вже був трохи, значить, все-таки. Бо абсолютно нечаканно, вони там за дві години мене викинули з колонії, ще з суботи це було. Я сижу, читаю «Народную волю» там зранку, субботу, начальство нема, можно почитать спокойно. Пятничная «Народная воля». Покуль нашиваются там рукавицы, я там сижу, читаю. Значит, разгорнул «Народную волю», раз офицер заходит. в Цех. Что такое? Беляцкий в штаб. Какой штаб? Неделя. Что там такое? Штаб это за все кепское, значит, некий <laughs> Прихожу в этот штаб, сидит начальник колонии с прокурором Могилевским. Кажу, ну вот, как бы по одной третьей срока амнистия, я думаю, мне уже как бы, больше, чем полова, не то, что одна треть, у меня уже две трети, <laughs> фактично, про месяц, ось, там, трох с половой, там я 2 и 8 слабовой сидел, маль три года. Ну, кажется, что вот по одной трети там все, у вас амністія. Ось, я стою, ну, добре, самнисты. Иди, да. Ну, они типа, а начальник пытается, ну что, дождались? Я говорю, ну да, дождался. Ну, все, а у меня была такая легенда, я якою их кормил весь час, тому що так само ну, во-первых, я попередил, значит, <laughs> это начальство, начальство попередил, что глядите, бо меняется влада, вам же жить, якби, тому не робите больше, чим ви, там, чим вам загадується. Зрозуміло, що ми не могли там зовсім нічого не робити, але принаймні такий сигнал <laughs> я послав, ми його почули. Ось. І м, е, потім, до чого я його? Выпускали как. Ну, неважно, да, это значит, трохи, трохи отхилился. ну да, да, да. Ну и а, так я их кормил легендою ще, а, что меня вось-вось повинні випустити. Да ну киньте меня там випускайте. Вы почитайте, там все пишут, что вже все, меня выпускается. І я упарто это говорю, хотя они там смеялись и я так это жартом говорю, як быццам бы несур'ёзна, але казав весь час Кожний тиждень там. І казав шестеркам, ведаючи докладно, що вони будуть приказувати. Да, що, да, ну от мене вже ж там випускають, хутко ви поглядите, там все. І у їх було таке от відчування, що да, справді його повинні випустити, ліпше його не шапати. Ну вийде, ну хай він там валить, да і все, там менше проблем нам буде. І гэта было. Чому то він спитався? Ну що, дочекались, значить? Тому що я сам якби не віруючий, він спеціально втюхивал эту легенду, що тільки якби не шапайте. Тому що меня выпустят, все, меня выпустят. А меня там выпустят. його. <laughs> Ну і не ведаю, як це спрацювало, але справді, значить, мені от таким чином повідомили, що я, значить, вольний, причому е, випускали так, як зараз випускали Полієнку, посадили на худку допомогу, відвезли на вокзал. вот, Ну, у меня там в кишерах листы мои, книжки там, все, значит, ну, самое такое. Натурально, что все... А жонка передала перед этим передачу. За долгий час мне не передавали, литерально за месяц перед этим я атрымал передачу. эту передачу там пораздавал, пораздавал, ну, проскидывал по ложках тут как всех зэков, там этому, значит, Казимиру, значит, так само отвалил, там весь мед, что у меня было, ему засунул под ложек, значит, и это. И выхожу, значит, сідаю в эту электричку, еду, еду 10 хвилин, 15, ну, починаю доходить, что я на свободі. <laughs> Это же не то, что ты чекаешь, от Полієнко він чекав, він ведав, що у тебе термін кончається, він вийде. А тут же ж абсолютно, от ти ще сидів у промці там весь, значить, а тут ти їдеш уже все, якби, вольний чоловік. Ось. Я тоді попросив телефон у хлопців, кажу, дайте позвонити. Они мне трубку дают, ну, типа, Натя, Натя, ну, больше лысый там, такой, в этой форме, с кишарами, такой, язык едет, Натя. Лучше дать. Я набираю, значит, жонца, нет, там, ну, ну, больше такая солидарность, я набираю жонца, кажу, Наталья, ты только не хвалюйся, это Олесь. Она пытается, який «А Олесь? «Ну, я говорю, муж твой. Потому что вот, як бы уже в голове все забито, коли звонки. Тут звонок не чеканный, и что это такое, келья? Я скажу, муж твой. А, ну и все, значит, таким чином, значит, це- я опинився. Ага, далі. Ну, это так само, то, что порішувати передачі ніякі удокладнення, ну, некую таку карикатуру, значить, я намалював там. Типа зек, який отримав передачку, щасливий зек, який отримав передачку. Там, іде, іде в казарму. А? Далі. Ну, это снова это то, что на ложках мацуется, перед твоим ложком такие, значит, как бы бирочки, как я тут и так. Ага, далі. Ну, тут пошли разные порушения. Это можно гоня... э, прогонять, это просто все документы порушения. Ну, Я там подавав три скарги, і три ГТ скарги адвокатка, от якби, ну, я змог можливість якби отримати це папери, я їх заховав так само. Ну, і вони мене <clears throat> Да, это рапорт, ты, значит, что тут и як там далее. Ну и пишучи, потім, коли я зрозумів, значить, що це все поставлено їх на поток, я так само почав прикалуватися з тих е, їхніх порушень і писав вельми подробязне тлумачення, ну, різне тлумачення. Там от Ну, далі ясно. покрутити, значить, далі так само. До моего это тлумачення треба докрутити. Ну, от объяснение, например. Да, вот 15.05 я находился на рабочем месте. Рабочий день подходил к концу. Я только как окончил э, слаживать простыни и убрал рабочее место, смел со стола и подмел пол. Во время уборки рабочего места я снял куртку с нагрудной биркой, чтобы не запачкать ее. В это время в рабочее помещение вошел начальник отряда Козлов, а ему уже стукачок побил, что я без этого, без клишта. А ты мусишь без бирки. Снял, вот в майце, все, порушение. В это время вошел начальник отряда Козлов, который увидел меня без нагрудного опознавательного знака и сделал мне замечание несоответствия моей форме одежды. Замечанием я согласился и сразу же исправил его. Взял куртку, которая висела сразу за моей правой рукой, и одел ее. Чтобы избежать повторения ситуации, 16.05 я пришил опознавательный знак также и к рабочей рубашке. Теперь, даже если я буду снимать курку, опознавательный а <laughs> знак всегда будет при мне. Также прошу отметить, что 15.05.12 в колонии проходил смотр внешнего вида заключенных, к которому я готовился с самого утра, побрился, вычистил ботинки и привел в порядок форму. Смотря, э, смотр прошел э, успешно, без замечаний. Учитывая то, что содеянный проступок был совершен мной ненамеренно и был сразу же исправлен, прошу это учесть. Ну, такая как бы, я уже пошел, пошел уже из их так само прикалываться и писать такие тлумачения. Ну, вот, они, ну... наверное, понимали, что ты стебешься. А может и нет. А может и нет, да. серьезно написано. Ребята тугие, да. Ну, быў один выпадак, калі таксама я там прыснуў на ложку, таксама пабеглі, сказалі, а спаць нельга там на этих на шконках, ты мусіш быць весь час як бы спаць з 10 до 6, такі час не дай бог. І пабеглі сказалі, што спіць, ну і начальнік прыбег, тут меня царап таксама. Ну і тлумачэнне піша. Я напісаў, я написал, так што я это не маю да, тлумачэння тут, а яно як бы ну, засталося там у іх, значит, я написал, что я не спал, и я не медитировал, я не занимался йогой, я упал у, в аутропение. Аутропение, і далі пишу, аутропение – это такий специфічний стан, в яким часто знаходяться білоруси, в приватності все білоруське громадство знаходиться зараз в аутропенні. І яно характерне для білорусів. Да, я да, знаходився в этом стані. Я все розумів, но я як би вот э, был вот в таким в аутропении. Взяла отр. Ну, і, значить, <laughs> это їх зачепило. Вони, мабуть, там не ведаю. Ну, ці сміялися, ці зливалися, не ведаю. Ну, начальник колонії, який видає гэта порушення завсюди, там начальник колонії видається намесники. Вот. То начальник колонии выкликает, мне сидит там где-то шесть офицеров, значит, все эти бугры, майоры, подполковники. И он, зачитывая, значит, это все тлумачение, мне говорит, Беляцкий, что это такое? Я говорю, ну что, у вас все написано, все как есть. Дякую. Вот. Ну и он почав наезжать там, что вы по-белорусски пишете, пишите по-русски, я не могу понять. Я говорю, слухайте, ну в белору- в русской мове нема отповедника слова утропение. Это же наш специфичный белорусский стан. Ну нема в русских. Русские не упадают в утропение, а мы упадаем. Ну и была такая схема. Значит, ну тому що вирішив, ну коли на мене вже дають порушення, значить давайте вже тоді якби погуляємо. що, це да? все, ну. Ну, далі. Все. Ну что, Сабры, вот уже у нас и <coughs> пролетело две ну. годины. Может быть, некие пытания? питання будуть? Питання. Е, э, ну, Струги ну, как бы, знакомы? С кем? Елена, Елена Струвы. Ну, вона випустила. Так, так. Елена, Елена. Угу. Знайомі, так. Ну, Угу. Ну, питання нема. Ну что, так, да. Скажите, пожалуйста, Гришанов просил узнать ваше мнение о том, что у нас а в ближайшее время э, более двух миллионов высококвалифицированных специалистов да. покинул Беларусь. Что по этому поводу думаете? Ну, ну сказание такое. Нет, ну 35, есть же данные, что более 35 тысяч молодежи После института уехал. официальный э, управления говорит, что покидает. Зайдите, молодежь, 25. Я, можно я отвечу? На сад управления зайдите. Вот в прошлом ну, году молодежи было, ну, было, допустим, 40 тысяч, в этом году уже 20 тысяч. Ну, Куда делить еще 20 тысяч? Уехали, уехали, уезжают. Это Стат же- управления говорит. Это характерно для Да. всіх бідних країн. Люди не хочуть жити в бідних країнах, і коли вони не бачать е, ніяких шляхов для зміни ситуації, вони просто голосують ногами. І це якби натуральний процес. І так відбувається і в демократичних країнах. Поглядіться, он з Польщі сотні тисяч поляків кожного року уїжджає там в Німеччину і ще куди, тому що там більше платять, і вони, це економічна міграція, де не мають такої можливості. А зараз поляки активно е, дають можливість білорусам, українцям займати от це от місце, тому що їм так само потрібні працівні руки. І ми ж бачимо просто по статистиці, що різко повеличилася кількість білорусів, яка поїхала зараз на захід. Уже не на сход, бо в Росію їздили як? На заробітки. Поїхав, працював і вернувся. Хоча і там і багато білорусів позаставалося, все одно. в чат свої вопроси. Але коли вже люди їдуть з Польщі, то, конечно, процент того, що не вернеться, то значно менше, ніж з Росії. Ось. Тому да, ця проблема є, але її вирішати можна тільки економічними методами, поліпшаючи е, умови життя людей тут у Білорусі. Це не зробиш ні загадом, це не зачиниш межі, это не будешь их там закликать лозунгами некими, что Беларусь лепшая країна. Она то леп... Да, яна то може бути і лепшая країна, но эта країна так само має свої обов'язки перед людьми, які в їй живуть. А не тільки люди мають обов'язки любити цю країну. Країна повинна давати можливості людям нормально жити. Ось. А ми це все профукуємо 25 років. Ми навіть до Польщі зараз до этого дотягнутися вже не можемо. Для нас Польща вже там е, невідомо, що, який край. І у, у плані соціального забезпечення, і у плані м, е, заробків, да, економіки, всього. Ось. Хоча е, Польща не самий там такий видатний приклад, який є побач для нас. Ми ж не живемо далеко від цієї Європи. І самі кажемо, що ми частка Європи. Ну так от, таким чином це буде. І Э, Вот шлях только один это полегшать экономику некі- некими радикальными методами, тому що так як воно робиться зараз, ну сапраўды это може бути так, що і мільйон з'їде, і два може з'їхати. і нікуди не Последствия дінеться. для Беларуси плачевные. Конечно. Ну, конечно. Рубль спалить. Ну, Китайцы приедут. Нет, сейчас же вообще идет вот процесс Китайці не глобализации, сейчас приїдуть, совсем коли не тут буде такий ж рівень економіки, що тут Уже робити? стало китайцев меньше ехать. Їм не Уже ну, який всё. сенс. І зараз в Китаї уровень життя, а у городах він не горший. Я Тут говорю, там що може вже ще легше. зменшився. Что, треба подякувати Олесю, що Ні. він заїхав до нас. Витягнув Пожелаю, щоб все було добре. Значить, Тут це наші тут еще автограф-сессия, то есть это абсолютно, сказать, э, есть уникальная молчимость. Книжек, правда, мало, и их просто... Треба такі розбити. Давайте я разрежу. Полина, а оно коштує? Нет, Ні? я не читаю. И оно не Так, официальная часть мероприятия закончилась. Сейчас автограф-сессия. В Сессия, а, раздаются книги с автографом Олеся Девятского. Задавайте свои вопросы в чате, пока еще есть возможность. А, я постараюсь задать их Олесю, когда будет возможность подойти. Да, идет прямая трансляция. А, ну сейчас. А что-нибудь можете, сможете сказать по ходу? Вот как вы оцениваете выступление ну, Олеся Беляцкого? Достатково выразное. Мы почули е, усю повноту ну, того, що він пережив тут. Почули. Ну, а побачимо потім, потім ще у листах этих. Дякую. Дякую вам. Нет, Бендер Вегас, это не писатель, это правозащитник Центра «Весна», политзаключенный, который рассказал о своей жизни, то есть как он был в заключении в различных колониях, то есть как его прессовали. А сейчас идет презентация его книги. То есть это открылась выставка. Я понимаю, что Бендер ты не читаешь, как ну вообще ватники все не любят читать там и, и как каким-то образом себя образовывать. Но вот тебе расскажу, что это выставка. То есть э, в офисе портала Орша проходит выставка, которая прошла по всей Беларуси. Э, письма полиции заключенных. То есть вот ты можешь видеть э, стенды этой выставки, вот эти письма фото, фото, копии, да. Письма, фотографии, а, фотографии уголовных дел, то есть э, писем людей в поддержку политзаключенных. То есть все это вот стенд выставки, а выставка будет работать по субботам и средам в 11 часов. А сегодня состоялось открытие. Еще раз извините, что не отвечал в чате, поскольку не хотелось перебивать рассказчика. Описать текстом я, к сожалению, не могу. Холодная канула зимы не греет. А, привет, Петр Станислав. Очень приятно видеть. Поэтому, когда некоторые говорили там, что вот там молодежи нет или наоборот есть, это мероприятие было организовано немного с другой целью. Не, не уходи, потому что у с тобой еще поговорить Подписали? Но стрим еще пока не заканчивается. Стрим еще продолжается. Сейчас посмотрим, что еще будет. А народ стоит за автографами. Не знаю, Бендер Вегас я не читал. Нет. Это стрим. Где, в Фейсбуке? На Ютубе. А, Да, канал Ютуба небольшой мелкий региональный, там около тысячи подписчиков только. Ну, тут человек 16. Серый кот. Серый кот? Да, серый кот. И много подписчиков, много просмотров. Ну, на пике смотрело человек 16, немного, потому что эта тема как бы не особо интересная. Thank если вот. Может быть, тоже хотите сказать что-нибудь э, зрителям ну, по поводу выставки? То есть как вот ощущение? Я? Да. Михаил? Такое ощущение, что там побывали. За решеткой. Очень интересно. Хотя у меня тоже маленький опыт, всего лишь сутки, но неприятное ощущение. Ну Особенно, когда ты э, живешь одной жизнью, а потом тебя забирают, даже против твоей воли. Наталья? всего, всего. Сегодня Фейсбук был забит. Витя, Витя рад. У меня муж есть. Дубровинская, Дубровинская банда. Бандерлега, снимаю на телефон. Все умирает мне 6. Так, я забыла, товарищи, 25 чтобы все стихотворения выучили. Хорошо, а, буду проверять. Да, буду проверять. 12 возле памятника Краткевичу. С цветами, кстати, там написано разложение цветов. Хотя в паспорте пишут Ча. А мне больше нравится Ча. Прозвище Ча, но... Мурака. Ча, Мурака. Самое редкое такое повышение. Точно, особенно мне организации. По голову когда делаю, только родственники мои, больше не делаю. редко ископаем. Динозавр. Thank you. Речь укладала эту книжку Полина Степаненко, когда я сидела. Ну, не с верю, ну, можно. Когда вот подписывать, хорошо? Ну, когда, у нас суды проходили, у нас все равно проходили как-то весело, с, позитивом все равно были. Нас никто не скучал. До свидания. Спасибо. Пожалуйста. Людмила, она же последний рейс автобуса. Вы <laughs> заберете нас? Далее я вам предложила. Подождете? Вас, да. Нет. В Беларуси Минске, наверное. Спрошу сейчас, когда подойду. Ну, это же Бендерлегас, это ж не ты, это вот ты в Беларуси не живешь. Ты же шватник и манкурт. Поэтому чего тут удивляться? Как раз ты ко мне обратилась. А сама выбирай, куда хочешь. Что тут нажимать надо, нет? Нет, затлок, и все. Спасибо. Тебе дякую. Дякую. Вот. Еще идите. По-доброму. У меня это тонкая обложка. У меня... 21. Куда надо, все мне. Нам это надо подать. Только не треба забирать. Разблокировал. Будем уговаривать. Да? Все вот так выглядит экспозиция ну, выставки. Для тех, кто еще не видел, возможно, подключился сейчас. Надо все время мечтать, чтобы ей подарили дешевый. Не дешевый, а ну, дорогой. Дорогой? Научись сначала пользоваться дешевым, Я учусь. Правильно, что сделали. Ну, ну вот снимаю, а снимал раньше вот так, а да, вот так не ну, люблю. У меня 50 на, э, на видео, там, для себя. А, Чуть-чуть надо забрасывать. Надо все чуть-чуть. И потом. А потом и сверху сложный. Юра, а... а, так, короче, они перевернут, да? Все перевернут. Юра, потом. Чушь, Там есть? Да, да, да, Хотел бы пригласить за, со съемной Кому надо? Кто же покинул этот вот Приходи, ну там надо неделю <laughs> сидеть. Ну, полтора часа видео каждый Нет, день, вряд, ну, раза. просто поскидываем то, что э, мероприятие. А, ну можешь. Алина, потребуешь? Куда зайдешь? Приходи. Ну, может, быть календарь будет не Ну, только попозже. У меня э, вчера или что, что-то э, карта, <clears throat> видеокарта. Не, ну вы домовитесь. Да, но это потом я вытащил, э, там ну, мне помогли, пришли, вытащили, я почистил э, ну, вентилятор. я знаю, я ну, просто а ну, понятно. Юрий, а вас нету Фейсбука? Я только в Одноклассниках. Фейсбук есть. Но я туда не умею. Не то, что... Я боюсь ага, туда залазить, потому что у меня надо два ящика. Мы часа полтора только регистрировали меня в Фейсбуке. Да, специалист, который трошку хорошо разбирается, а я вообще в этом темный лес. Вот. Так что я, я э, в среднем 14 часов э, сижу у одноклассниках. В среднем. 14. А, а когда жена уехала к детям, то ну, один день 21. А, подержите. Олесь. Олесь. Что? Мама, у нас сначала фокус. А, ну, давай, давай я. Спочатку. Спочатку. Можна спочатку. Послухай, Я автограф. Все? Да, ну ты четыре. горизонтально Вот так? Ну, может быть так. А ты... А, можно. Ну ты, ты тоже. На какую кнопку нажимаешь? Белая, на круглую. Нажимаю. Всё, большое. Олег, подписано. А, добре, зараз. Потом обязательно. Юрий Канышко, Кивраш Канышко. Я Бендер с физкультурником не могу, потому что я держу сам Э, конструкцию целую с телефоном. То есть у меня там ручка, сверху осветитель на всякий случай, направленный микрофон, пушка, провода, все, поэтому я не могу селфи Я жду, пока кончится, э, пока люди получат автографы, чтобы задать ваши вопросы. Пишите сейчас в чате в трансляции свои вопросы. Олесю. каких-то, ой, э, я воевал с ней, она говорит, ой, он Ганышка, Ганышка это хохол, а я говорю, у меня вообще ни родни, ни крови, никого нету в Украине. Вот что. А фамилия... Только не От слова... Да? Да. Исканай. Да. Но это стоит или не стоит подписать хоть чуть-чуть? Нет, это я просто А, ну да, да, я... Ой, тяжко какая. Костыч э, Анташкевич. Давно концерт тоже с Василем. Вот тут на Да, с Василем вместе. Я его ведаю больше, наверное, чем вы. Ну, правильно, Потому что мы працевали вместе еще на заводе. Поэтому он... Вам дякую, что допомогли тоді. Сейчас. Дякую. Спасибо вам. Э, все это время шла трансляция на канале в YouTube, и там поступили вопросы некоторые от э, э, подписчиков. Значит, вот вас спрашивали, кто для вас был, ну, как бы, образом таким, который вас сподвигал на борьбу, то есть на кого вы ориентировались? Вот, может быть, из других политзаключенных или из каких-то людей, которые ранее, до этого боролись там с режимом? То есть, что вам помогало? На кого вы ну, считали идеалом? в принципе, я занимаюсь громадской працей ще з годов, фактично с 19 годов. и мы это начинали м, коли так можно сказать пафосно, борьбу за Беларусь еще на початку 80-х, в 81-82 году, и починали с себе. Мы починали размовлять на белорусской мове, мы починали пропагандовать белорусскую культуру, мы э, налаживали контакты з такими ж молодими хлопцами, як ми в інших городах, а я вчився в той час в Гомельському університеті. Ну і фактычна з тых часоў вось это моя грамадская адзенасць яна не канчаецца. Апошнія 20 гадоў я займаюся абаронай правоў чалавека. І ў гэтай галіне у грамадскім актывізме безумоўным аўтарытэтам для мяне з'яўляецца такі чэшскі былы дысідэнт, а потым і прэзідэнт Чехаславакія Кваслаў Гавал. Ён насідзеў тэрмін 5 з паловай гадоў. Это было ў 70-тыя гады і той час, калі была магутная савецкая машына, калі это савецкія краіны, такія як Чехословакия, Польша, яны все з'яўляліся э, такімі сатэлітамі Савецкага Саюза, быў магутны военны блок, э, краін э, сацыялістычнай садружнасці, як тады гэта называлася. І мала хто мог поверыць, што эту сістэму можна змяніць. Тым не менш, у 89 годзе былы палізняволены Вацлав Гавел, ён стаў прэзідэнтам Э, Чехію на чолі. Тыя дэмакратычныя змены, якія адбыліся ў Чехіі ў наступныя гады. І за от, амаль ужо колькі да гадоў прайшло амаль 30 гадоў за гэтыя 30 гадоў, канешне, Чехія э, змянілася. Это ўжо зусім не тая краіна, якая она была 30 гадоў таму. А у нас у Беларуси все застаецца по-старому, так як А, яно і к было. сожалению, Чехия, Польша, Прибалтика все ушли вперед. Вот это и есть наша основная проблема. Мы застыли где-то, значит, застали, застряли вось в этой неизменности. И, конечно, это великая проблема. И хотелось, каб над гэтым уже зноў пачалі думаць маладыя людзі, а мы со сваім опытом вось это 30гадовага фактычна змагання за Беларусь, ну, дапамагалі бы. И, конечно, я яшчэ э, працягваю свою дзейнасць, я не склаў руки. А вы кем являетесь, скажите, правозащитником? Я да? з'яўляюся старшынёй праваабарончага цэнтра вясна. Ёсць такая арганізацыя Беларусі, якая абароніць правы э, простых людзей і грамадскіх актывістаў, і палітычных актывістаў і простых людзей. А еще вопрос. Вы знакомы с хельсинской группой? Там вам прозвучал такой вопрос. От украинцев. Э, С украинской хельсинской группой? Ну, не знаю, возможно. Я просто украинец спрашивает. Он сказал, что знакомы ли вы с хельсинской группой? Я знаёмы з багатым з кім з праваабаронцаў, з калег з розных э, праваабарончых арганізацый, як э, натуральна, што ў Беларусі мы ўсе ведаем адзін аднаго. І ў нас ёсць беларускі хельсінскі камітэт, А в інших країнах є так само хельсінські комітети, ці хельсінські групи, з якими ми е, зустрікаємося, обмірковуємо проблеми, тому що часом вони вельми подобні. Ось, і працюємо. В Україні у нас так само вельми багато партнерів, сябров, з якими ми працюємо, в різних городах, в різних організаціях, і в Києві, і в Чернігові, і в Львові, і в Одесі, і в інших городах, Харкові. Ось, і... канешне мы э, мы дапамагалі украінцам вось калі там былі цяжкія часы вось у 16 годзе наши валанцёры выязджалі туды ў Харкаў і працавалі з бежанцамі э, Э, с перемещенными лицами в Украине, ось, мы там помогали, э, як могли. Ось. Э, хотя, конечно, и богато чим нам украинцы допомагають свой, своим опытом, своими некими ось, працами, и мы в добром контакте. А украинцы вот, скажут: вам, дякуємо крутой, крутой мужик, говорят. Да, э, да вот э, еще э, такой вопрос по поводу того, вот как вы оцениваете нынешнюю ситуацию и с правозащитным центром «Весна», то есть вот дело РЭМ сейчас, власть активно наезжает, то есть вот динамика с 80-х годов и сейчас, то есть когда вы, можете сказать, были лучшие времена, то есть когда вы свободнее всего себя чувствовали, и как сейчас оцениваете обстановку? Совсем все плохо или еще что-то делается? Вот жива весна, вот что там, люди работают, Но есть, не влезешь на с каким то, давлением? Не влезешь на то, что у нас снимают регистрации, можно нам отвести хлопцы, що ні? Тут працягнем тут трошку цішэй. Не гледзячы на тое, што праваабарончы цэнтр весна з'яўляецца незарэгістраваным ужо 15 гадоў, а ў 2003 годзе ў нас забралі рэгістрацыю міністэрства юстыцыі. З тых часоў мы працуем без рэгістрацыі. Мы не здаемся, мы працягваем сваю працу. Вось, і мы робім яе дастаткова актыўна ў розных накірунках і э, мы не збіраемся спыняцца. Я і мои калегі мы настроеныя працягваць э, сваю працу далей. А, Про Тутбай задали вопрос. Э, Сказали, спроси про Тутбай. Ну, ситуация, в принципе, в Украине достатково тревожна. И вот этой криминальные справы, справа Белта, якая накіравана супраць журналістаў Тутбай, супраць журналістаў Белапан, некаторых іншых журналістаў, якія былі вот все э, сабраныя ў гэту справу, якая умоўна называецца справай Белта. Э, Гэта, канешне, трывожны сігнал для ўсіх нас, і мы бачым, што ўлады рыхтуюцца да сур'ёзнай электаральнай кампаніі, это выбары парламенцкія, это прэзідэнцкія выбары, і гэтыя рэпрэсіі я асабіста звязваю з гэтым. Вось, ну але я бы тут э, не моцна не палохаўся, таму што м, э, Э, ну калі так перефразировать э, прымаўку то на спалоханых ваду возяць і падзад б'юць вось нам не трэба баяцца гэтых праблем а трэба э, супрацьстаяць тым праблемамі супрацьстаяць гэтым праблемам можемм толькі салідарна сваёй салідарнасцю калі мы разам калі мы баронім адзін аднаго калі мы выступаем адзін за аднаго калі мы гучна гаворым пра тыя праблемы якія ўлады ствараюць для нас ну тады гэта дае эфект так і в гэтай справе тут бая я не думаю что это некая катастрафічная сітуацыя гэта просто ясны сігнал беларускім незалежным журналістам что ўлады э, не любяць іх улады спрабуюць взять іх под контроль улады спрабуюць повысить узровень страху у нашем грамадстве нам не трэба поддавацца на гэтыя правакацыі трэба далей рабіць сваю работу Такой вопрос. А какие основания власть предъявила, когда забрала у вас регистрацию? То есть, почему они вас не зарегистрировали? Что они вам сказали ну, официально? Ну, на те часы это была целая кампания, накированная супрать э, неурадовых организаций. В Беларуси в 2003-2004 годе было зачинено около 400 неурадовых организаций. Это была целая кампания. И тем лику и наш правооборонный центр «Весна». А причины, по каким зачиняли организации, были вельми разные. Ось это яны неістотныя. Пры Хорошо, ка- вялікім ка- рахунку короткий, да, это короткий не мае вопрос. значэння. А, Будут ли на выборах а, наблюдатели от центра «Весна» на этих? Мы будзем назіраць на выбарах, але фармат назірання мы яшчэ будзем абмяркоўваць, э, як это будзе адбывацца з тым, каб э, м, э, ну, наша задача таксама не падставіць назіральнікаў пад рэпрэсіі. Трэба думаць, які да. быў фармат небяспечны. А какую помощь, какую поддержку вообще человек может рассчитывать получить от центра «Весна», обращаясь туда? Ну, это, то есть простой, вот активист какой-нибудь, да, вот он пошел на акцию, например, Нидермаецкий марш, э, выразить свое мнение, что п- у нас дискриминация происходит. Его задержали, отвезли в это на сутки и влепили большой штраф, там 20 базовых, к примеру. А на што он может рассчитывать брат мы шукаем сродки якія могли бы компенсаваць вось такія страты з боку грамадскіх актывістаў простых людзей і гэта робіцца розным чынам і э, шляхам так называемой так званой талакі калі адвішаецца збор сродкаў Вось мы шукаем таксама калі больш сур'ёзныя справы крымінальныя справы тады э, шукаем адвакатаў якія маглі бы якія былі бы готовыя брацца за гэтую справу Так што мы, канешне, стараемся, мы паведамляем пра это міжнароднай супольнасці, таму што вельмі важная рэакцыя таксама міжнародных м, э, арганізацый і дзяржаў на такія парушэнні правоў чалавека. І беларускія ўлады вымушаны да іх прыслухоўвацца. Тут вось гэты ціск, ён таксама вельмі важны. Інфармацыя вельмі важная. Таму вельмі важна, калі э, здараюцца такія выпадкі, паведамляць пра іх і незалежнай прэсе і праваабаронцам з тым, каб мы ведалі пра іх. Хорошо. А, спасибо вам большое, Олесь. Извините, что задержал, тоже батарея разряжается, поэтому стрим заканчиваю. Всем спасибо за внимание, кто смотрел стрим. А, потом мы еще обсудим это в чате. Я выключаю стрим, поскольку батарея уже разрядилась. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить другие интересные события, встречи и выставки. Всем спасибо.